ერთხელ მე გიორგი მშვენიერაძე ვარ, პროფესიით იურისტი ვარ, მუშაობ ადამიანის უფლებათა სამართალში ძირითადად. დღესდღეობით საქმიანობ თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში, ვარ ამ უნივერსიტეტის კონსტიტუციური სამართლის კლინიკის ხელმძღვანელი და დღეს თქვენთან ვფიქრობ საინტერესო, თუცა ამბიციური სათაურის მქონე თემით ვარ. ეს არის იდეა ჭავჭავაძე და დემოკრატია. აა რა თქმა უნდა, დღევანდელ ჩვენ შეხვედრას დროითი ფაქტორის გათვალისწინებით ვერ ექნება სრულყოფილების სრულყოფილების პრეტენზია და შეუძლებელია ილიას ყველა იმ წერილზე ვისაუბროთ, რომელიც პირდაპირ თუ ირიბად დაკავშირებული არის დემოკრატიულ ღირებულებებთან. ცხადია, ზუსტად ესეთივე სათაურის წერილს რაღაც დემოკრატიასთან, ეს თქვათ, დაკავშირებული სათაურის წერილს ილიას პუბლიცისტიკაში არ ვიცნობთ. თუმცა არის არაერთი წერილი, რომელიც სწორედ დემოკრატიულ ღირებულებებს შეეხება და ჩვენ სწორედ ამ წერილებიდან რამდენიმე ამოვარჩევთ და მასზე ვისაუბრებთ. რადგანაც როგორც თავში აღვნიშნე, ზედმეტად ამბიციურია, ესე ვთქვა, სათაური და ჩვენ სულად ამ თემას დღეს ვერ ამოვწურავთ. აა, როცა დემოკრატიაზე საუბრობთ დღეს, დღე დღევანდელობაში, დემოკრატიის შიგნით მოვიაზრებთ არა მარტო აა მართლობის ფორმას, რეჟიმის, პოლიტიკურ რეჟიმს, ანუ ხალხის მართლობას, არამედ რეალურად მის შინაარში ბევრი ჩვენგანი ლიბერალურ დემოკრატიას გულისხმობს, ანუ დემოკრატიას, რომელიც ერთი მხრივ ხორციელდება ხალხის მიერ საკუთარი ძალაუფლების არჩევნების გზით ხელისუფლებაზე გადაცემით და მეორე მხრივ თავად ხელისუფლების შეზღუდვით ადამიანის უფლებებითა და თავისუფლებებით და უმცირესობათა ინტერესებით. სხვა შემთხვევაში დემოკრატია საკუთარ ფუნქციას ვერ შეასრულებს და ფუნქციას, რომელიც შეგვიძლია ლინკონს რო დავესესხოთ, მისი სიტყვები მოიხსენიოთ, ესე ვთქვათ. აა რაც გულისხმობს, რომ ის არის ხალხის მიერ, ხალხისგან, ესე ვთქვათ, და ხალხისთვის, ხო? ანუ ძალაუფლებას ხელისუფალი იღებს ხალხისგან, თავად მოდის ხალხიდან და საკუთარ ძალაუფლებას ახორციელებს ხალხისთვის. აა ლინკონის აა გაპრეზიდენტება სიმბოლურია სიმბოლურია რომ ემთხვევა ილია ჭავჭავაძის ასპარეზზე გამოსვლას 1861 წელს 1860 წლის მიწრულში იცით რომ წარმატებას აღწევს არჩევნებში აブラამ ლინკონი და ილიას 27 წლის არის ამასაკში აა როდესაც 24 წლის არის უკაცრავად ამასაკში როდესაც ასპარეზზე გამოდის და ბევრ თქვენგანს გახსოვთ ის მისი პირველი წერილი საიდანაც ესე ვთქვათ ეს ცნობილი პრიადა საწმუნებასთან ენასთან და მამულთან ყოველ ჩვენგანის საკლასო ოთახში გამოაკრეს ადამიანებმა თუმცა თავად ამ წერილის შესახებ, ამ წერილის მოყოლის კრიტიკის შესახებ, აა ნაკლები ვიცით, ნაკლები გვასწავლეს სკოლებში, ხო, რაღაც ეს მესიჯი პრიადა ჩასდა ჩვენს კონებაში და აა ყველა იმას აღვქომდით მის შინაარსის უკან, რაც ჩვენ გაგვიხარდებოდა, ესე ვთქვათ, ხო, როგორც როგორც ჩვენ ხედავდით იდეას, როგორც ილია ჩანდა ჩვენი გადმოსახედიდან და ალბათ ბევრ ჩვენგანს არ გვიძებნია თავად ილია რას ფიქრობდა ამ სიტყვების შესახებ, რომელიც მოგვიანებით აიტაცა აა ესე ვთქვათ, საზოგადოებამ თუ კი ამ პირველ წერილს მამათა თაობიდან კრიტიკა მოხვა, აა ლიბერალისა და ბურთივით მგვალის ძახილი, ილიამ უგვიანებით ესე ვთქვათ ა არაერთხელ თითოულ საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიციები უფრო ცხადად და ნათლად გადმოცა ხოლო თავად ეს წერილი არის ნიშანი იმისა, რომ თუ კი რაიმეს გადარჩენა გვინდა, მათ შორის ძალიან ძვირფასი საგანძურის, რომელიც ნეპარტაგან გვერგო, ამისთვის აუცილებელია მისი არა კონსერვაცია მარტო, არამედ მისი განახლება და სიცოცხლის ხელახალი ძალის დაბერვა. ამ საკეთებდა ეს წერილიც, რომელიც განსხვავებულ ენაზეა დაწერილი, ვიდრე წერდა მანამდე მისი მამათა თაობა და რომელსაც ამ განსხვავებულენის გამო მოყვა თავის დროზე მთავარი კრიტიკა. ანუ სხვა სიტყვებით რო ვთქვა, ილია როცა ამ წელსში საუბრობს ენის გადარჩენაზე, ენის პატარა რეფორმის კონცეფციასაც ვთავაზობს ფარულად, რომელსაც მე მეგვიანებით როგორც მოგეხსენება, სწორედ ილიას ჩართულობითაც მათ შორის მოყვა ქართული ენის რეფორმირება, მათ შორის გარკვეული ასოკერების ამოხება ქართული დამწერლობიდან, რომელიც მეტყველებაში უკვე ფაქტობრივად აღარ გამოიყენებოდა. <clears throat> ილია ჭავჭავაძეზე საუბრისას ჩვენ მაინც ძირითადად აქცენტირებულები ვართ ხოლმე მის შემოქმედებაზე. ეს ალბათ გავლენ ამაზე ალბათ გავლენას ახდენს სასკოლო განათლების სისტემა, იმიტომ რომ ჩვენ სკოლაში გვასწავლიან ილიას როგორც ვთქვათ, წერალს, ან როგორც პოეტს, ზოგიერთ შემთხვევაში ჩენდროს ყოველ შემთხვევაში ასე იყო და ვთქვათ, ნაკლები ვიცით ილიას შესახებ როგორც პუბლიცისტის შესახებ. არადა მისი ღვაწლი დამწუნებით არა არა ნაკლებია, როგორც საზოგადო მოღვაწის, როგორც პუბლიცისტის, ვიდრე როგორც მწერლის და მით უმეტეს როგორც პოეტის, იმიტომ რომ გულწოდები რომ ვიყოთ ახლა ილია დიდი პოეტური შესაძლებლობებით, მაინდა-მაინც ალბათ ვერ დაიგვეხნიდა, ხო? ყოლია ისეთი ადამიანები, რომლებსაც ქართული სიტყვა ბევრად კარგად აღმორჩილებიათ და უკეთეს რითმად უგზევიათ. აა უკეთეს პოეტები, ესე ვთქვა. აა ილია პუბლიცისტიკაზე როცა ვსაუბრობთ, საკმაოდ ვრცელია. რეალურად 1860 წელს გახსნა, ესე ვთქვა. სეზონი ილია ჭავჭავაძემ და ფაქტობრივად 1800 1907 წლამდე უწყვეტათ ესე ვთქვათ აქვეყნებდა საკუთარ წერილებს. ილია თავადაც იცვლება გარკულ პერიოდებში იცვლის საკუთარ შეხედულებებს, რა თქმა უნდა, არწერ საკუთარ თავის კრიტიკას, მაგრამ ბუნებრივია, თუ კი ამ წერილებს ვიცნობ, ჩვენ თუ ხედავთ და ამჩნევთ როგორ იცვლება, როგორ ვითარდება ილია, მათ შორის ესეთი ერთ-ერთი ესეთი საკითხი არის ხალის უფლებებთან დაკავშირებული საკითხი, ეს საკითხი მაშინდელი სოფლიოსთვის ძალიან მტკივნეული საკითხია და რა თქმა უნდა, ცხადია ის პირდაპირ კავშირშია აა ისეთ ფუნდამენტურ ღირებულებებთან, როგორც არის დემოკრატია, რადგანაც მოძრაობები, რომლებიც აა მაშინ იყო ეს თქვა ფეხმოკიდებული დასავლურ სამყაროში, სწორედ ხალთა თანასწორობას, მათ შორის პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის კუთხით თანასწორობას აა მიემართებოდა. აა დღეს ვიცით, რომ ჩვენ როცა საუბრობთ დემოკრატიაზე, ის ჭიდრო კავშირში არის არჩევნების საყოველთაო უფლებასთან და ისიც ვიცით, რომ საყოველთაობა გულისხმობს ყველა ადამიანისთვის არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობას განუჩვლად სქესისა. აა ჩვენ საქართველოს ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა ვიყავით 1918 წელს, როდესაც დამოუკიდებლობა გამოაცხადეთ, რადგანაც დამოუკიდებლობა გამოაცხადეთ განჩულაც ქესის ამ ქვეყნის მოქალაქეებმა, ისე როგორც გაუჩნდათ ეროვნებისა და რაც მთავარი არის ანალოგიური დებულება, ეთავადეს დამოუკიდებლობის აქტი 1919 წელს კიდევ ერთხელ იქნა დამფუძნებელი კრების მიერ მხარდაჭერილი და მოგვიანებით 1921 წლის კონსტიტუციაში, რომელიც 100 წლის წინ იქნა მიღებული და სხვათა შორის აი სურაღაც დღეები გვაშორებს ალბათ, როცა ის დაიბეჭდა ბათუმში, მარტში დაიბეჭდა ბათუმში. თუ სწორად მახსოვს დღევანდელ დღეს 16 მარტს, თუ სწორად მახსოვს, ოღონდ ხშირა თავშესდებოდე. აა სწორედ იქაც აისახა, რომ საარჩევნო უფლება გარანტირებული იყო, როგორც ქალებისთვის, ისევე კაცებისთვის. არჩევისთვის თანაბრად, მაშინ გახსოვთ, რომ დამფუძნებელი კრების არჩევის დროს 20 წელი იყო საარჩევნო ასაკი. აა ილია ჭავჭავაძე, სწორედ როცა აა ვთქვათ, მის დემოკრატიულ ღირებულებებზე საუბრობთ, ცდილობს, რომ არ იყოს ხშირ შემთხვევაში პირდაპირი, ის უფრო მაგალითები მოყავს სხვადასხვა ქვეყნების, ვთქვათ, როგორ ხდება, როგორ მიმდინარეობს პოლიტიკური პროცესები სხვადასხვა ქვეყნებში, ეს ეხება როგორც ეკონომიკურ გარდაქმნებს სახელმწიფოების, მათ შორის ვთქვათ, ეგეც წოდებული სოციალისტური მოძრაობების წამოწევა წინაფლანზე და აქ როცა საფრანგეთზე აქვს ძალობა, მაშინ არის საინტერესო პასაჟები, იქ ერთ-ერთი წერილში წერს როგორ გადადგა საფრანგეთის პრეზიდენტი და მისი ოფიციალური გადადგომის მიზეზი აბსოლუტურად სხვა იყო, რასაც ამბობს, მან განაცხადა, რომ ის როგორც საჯარო პირი ერთი მხრივ ვალდებული აიტანოს საჯარო კრიტიკა და მეორე მხრივ ეს აჯარო კრიტიკა იქცა მისი შეურაცხყოფის კამპანიად, რასაც ვერ უმკლავდება და აღარ აპირებს ამის გაძლებას და ამიტომ გადადგა თანამდებობიდან, თუმცა ილია ეჭობს, რომ კრიტიკა ანაკლებ პრობლემური უნდა ყოფილიყო მისთვის, უფრო მეტად მას არ იყო ძალა ეკონომიკური რეფორმების განსახორციელებლად და ამიტომ იძულებულია თანამდებობა დატოვოს, ეს მისი ეჭვია. ამ გადადგომასთან დაკავშირებით, თუმცა იქაც ეხება გარკვეულ ასე ვთქვათ ბალანს, პოლიტიკურ ბალანს რესპუბლიკური მართლობის მოდელში, საფრანგეთში, ასე ვთქვათ, როგორ არის დაკომპლექტებული ვთქვათ იქაური საკანონმდებლო ორგანო, როგორც არის იქაური სამინისტრო, აქ ალბათ თავრობას გულისხმობს ამ ამ ტერმინის უკან, სამინისტროს უკან, იმიტომ რომ ერთ სამინისტროზე არ უნდა იყოს საუბარი და რა უფლებებით არის აღჭურული პრეზიდენტი და რა შესაძლებლობებით ამას ემჩნევლობს. იგივე ისევე როგორც ილიას შემოქმედება პუბლიცისტიკაში ასევე არის თქვა განხილული აი მონარქების დამარცხების ესე ვთქვა მაგალითები მათ შორის დომ პედრო მეორე თუ სწორად მახსოვს ესე იყო ბრაზილიის უკანასკნელი მონარქი რომელმაც ერთი მხრივ უდიდესი როლი ითამაშა ბრაზილიელთა განმანათლებლობის კუთხით მისი მეფობის პირობებში გასამაგდა სკოლათა რაოდენობა ბრაზილიაში 6000 გადააჭარბა როგორც ვიცი ძალიან დიდი წვლილი თამაშა რკინიგზის გაყვანაში ბრაზილიაში გაიზარდა ბრაზილიის ეკონომიკა და რაც თავარია მისი უშუალო ხელშეწყობით მოხდა მონობის გაუქმება ბრაზილიაში ჯერ იყო მის იქ ყოფნის პირობებში გამოცემული კანონი რომელსაც ილია აღნიშნავს და ამ კანონით ყველა ეს თქვა მონის შვილი ითვლებოდა პირდაპირ თავისუფალ ადამიანად, ანუ ყველა ახალდაბადებული ბავშვი, რომელიც იბადებოდა მონათა ოჯახში, მიჩნეოდა თავისუფალ ადამიანად, ხოლო მოგვიანებით, როდესაც ის ევროპაში იყო ვიზიტად, მისმა შვილმა, რომელსაც მისი პირველი მოადგილის ეს ვთქვათ ამდობაც ეკავა, მონობა მთლიანად გააუქმა ბრაზილიაში. ამას მოყვა გარკვეული დაძაბულობაც ბრაზილიაში, როგორც ილია გვამცნობს, ანუ ასეთ ნაბიჯებმა და ნებისმიერი ბრძოლა თავისუფლებისთვის, ნებისმიერი გადადგმული ნაბიჯი თავისუფლებისთვის ფირმებისთვის ეს არის ერთგვარი აა ესე ვთქვათ, ხო დემოკრატიული ნაბიჯიც, ხო, იმიტომ რომ არ არსებობს დემოკრატიული სახელმწიფო, სადაც ადამიანები მონობაში არიან. ხო, ეს ჩვენ არ შეგვიძლია დღევანდელი გაგებით ასეთ სახელმწიფოს დემოკრატიული უწოდოთ. აა, იმიტომ რომ ადამიანის თავისუფლება, თავისუფლების აღიარება ლიბერალური დემოკრატიის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპია და რაც მთავარია ამ ამ ტიპის გადაწყვეტილებას მოყვარა უკმაყოფილება განსაკუთრებით მონათფლობელებში, რომლებსაც ძირითადად ეკონომიკური წყარო იყო, ესე ვთქვათ, დოლარში შექმნის წყარო იყო სწორედ უფასო მუშახელი. გარკვეული აჯანყება მოაწყვეს, ესე ვთქვათ, არასისხლიანი ხავერდოვანი აჯანყება ბრაზილიის მონარქის ძინაამდეკ, ისინი შეეკრენ რა რესპუბლიკელებს, რესპუბლიკის მომხრეებს და სწორედ მათ ერთობლივად მოახერხეს ბრაზილიის მონარქის გადაყენება თანამდებობიდან შვიდობიანი გზით რაც თავარია და რესპუბლიკური მართლობის შემოღება და როგორც ილია ზაღნიშნავს ბრაზილია ერთ-ერთი გამონაკლისი იყო სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებში სადაც მონარქია ჯერ კიდევ არსებობდა სხვაგან ყველგან თითქმის რესპუბლიკური მართლობა იყო და იქაური მონარქიც რეალურად სწორად ვიხსენე პორტუგალიელი პორტუგალიური ა ეს თქვათ მონარქიის მონარქიის თავმავლები იყვნენ. ამიტომ ამი დასუდა რა ბრაზილიაში მონარქია ეს სიახლეა, რომელსაც ამცნობ საზოგადოებას, თუმცა უცნაური ის არის, რომ მონარქი გადააყენეს, მონარქია ჩამოაგდეს ესე ვთქვათ და დაამყარეს რესპუბლიკა იმ ადამიანებმა, რომლებთან ნაწილი ღიად უპირისპირდებოდა მონარქის იმ გადაწყვეტლებას, რომელთაც მან მონობა გააუქმა. ხო ძალიან საინტერესო ესე ესე ვთქვათ უცნაური ამბავია, ხო? ერთი მხრივ მონარქია აღარ გინდა, უფრო მონარქია აღარ გინდა, იმიტომ რომ მონობას აუქმებს და აფუძნებს რესპუბლიკურ მართლობას. <clears throat> არის э, საინტერესო э, წერილები ილიასთან დაკავშირებული ძალიან ბევრ ფაქტორზე და მე ხა რამოდენიმე მათგანის გახსნება მომიწევს, ვესტები პატარაცი დათები წავიკითხო მისი წერილებიდან და შემდგომ განხილოთ ეს ესე ვთქვათ პასაჟები, მოკლე შესავალი აქამდეც გამოგვივიდა. ეს უკეთესად აგვანახებს სილიას ღირებულების წესრიგს და მის დამოკიდებულებას ამა თუ იმ საკითხისადმი და შემდგომ შეგვიძლია საერთო დისკუსიაც გავმართოთ ბოლო ნაწილში თუ შეკითხვები იქნება და მე თუ პასუხები მექნება შევესდები კი პასუხოთ ამდენად არ მაქვს ილუზია იმისა რომ ყველა კითხვაზე შეიძლება პასუხის გაცემას ერთ-ერთი პირველი თაც უნდა დავიწყოთ ეს არის თანასწორობის უფლება ეს საკითხი დღეს ძალიან აქტუალურია და მტკივნეულია როგორც მოგეხსენებათ თუმცა თანასწორობის გაგება იმ ეპოქაში რომელშიც ილია საქმიანობდა, მოღვაწეობდა, აბსოლუტურად სხვა იყო, ხო, იმიტომ რომ საკითხები, რომელიც თანასწორობით დასაფარ სფეროს ეხება, განსხვავებულია. თუ კი მაშინ მაგალითად შეიძლება მთავარი ძაგი ყოფილიყო სქესის მიუხედავად ხალხსა და მამაკაცს შორის თანასწორობის აქტი, ან ეთნიკური, ან ეროვნული, ან რელიგიური ნიშნის საკითხები, ამათგან ზოგიერთი დე იურე მაინც აღარ არის საკამათო, თუმცა დე ფაქტო ვიცით, რომ ამ კუთხით ჯერ კიდე გვაქვს მნიშვნელოვანი პრობლემები და საწყენიც არის ალბათ ილია როგორი გურებდეს ეწკინებოდა, რომ ეს საკითხები ყოა პრობლემად დარჩა მიუხედავად იმისა, რომ მის მიერ გამოქვეყნებული წერილებიდან ზოგი შემთხვევაში 150 წელიც არის გასული. კანონის მიერ მონიჭებული თანასწორობა საჯარო უფლებაა, ერთნაირად კუთვნილი ყველასი და მასშასადამე, ერთნაირად ძირფასი ყველასთვის. ამიტომ ამიტომაც იგი თანასწორობა ერთნაირად გასაფრთხილებელია, ერთნაირად საკომაგებელი, ერთნაირად დასაცველი, თუ კაც ცოტა რამ აქვს ქვეყნიერებისა შეუგნია და სიყვარული წესიერობისა და რეგიონობისა გულსაც ჩასახვია. დარღვევა ამნაირის თანასწორობისა თვითრეულის ჩვენგანის უფლების დარღვევაა. ანუ რაც გვეუბნება ილია ამით. ხომ პირველი აღიარებს რომ თანასწორობა არის საჯარო უფლება და ჩვენ ვიცით რომ უფლებები დღეს ფართო გაგებით, როცა მასზე ვსაუბრობთ, ეს საჯარო სიკეთეებია და ეს განსხვავდება კერძო სამართლებრივი ურთიერთობებში არსებული ეგეთწოდებული უფლების ცნებიდან და ილიაც ამას ესე უყურებს ხატია და ის ამბობს რომ ის ერთნაირად ეკუთვნის ყველას. ანუ ერთნაირად ძვირფასი არის ყოველთვის. აა ის ამბობს რომ მას ერთნაირად უნდა გაუფრთხილდეთ ყველანი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს თანასწორობას ეხება თუ სხვის თანასწორობას, აა და უნდა გამოვიქომაგოთ, ესე ვთქვათ, თეულ პირს, ვისი თანასწორობაც აა ირღვევა, ანუ ერთნაირად დავიცვათ ყველანი, აი თუ კი ადამიანს აი მე შეუგნია ამ ქვეყნის და თუ კი რაიმე წესიერო წესიერი ბახასიათებს და გულთან აქვს მიტანილი, ეს თქვა მისი ქცევა ასეთი უნდა იყოს. აა სწორედ ასეთ უფლებაზე საუბრობს ილია და რაც ყველაზე მთავარი აქ კანონის კანონის მიერ მონიჭებულ უფლებად მიიჩნევს თანასწორობას. და შეიძლება ამაზე გქონდეს დისკუსია, თანასწორობა კანონის მიერი უფლებაა თუ ესე ვთქვათ, ბუნებითი უფლება და სხვათაშორის აქვს ილია ძალიან საინტერესო პასაჟები თავად ბუნებით უფლებებთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით თავისუფლებასთან დაკავშირებით და ჩვენ ამ საკითხს აუცილებლად მიუბრუნდებით ცოტა ხანში. ასევე თანაწორობის აქტზე ილია ერთ-ერთ წერილში არანაკლებ საინტერესო მსჯელობას გვთავაზობს, რომელიც ეხება კანონის თანაწორობას უკვე ადამიანების წინაშე და ის გვეუბნება, რომ იგი კანონი კანონი არ არის, თუმცა წინაშე დიდ პატარაობას, მაღალ დაბლობას ადგილი და სავალი ექნება კაცთა მოქალაქურ ცხოვრების გზად. ანუ ადამიანები როცა საკუთარ მოქალაქეობრივი მოვალეობას და უფლებებს ახორციელებენ, კანონი კანონი აღარ იქნება, ის კანონად არ შეიძლება მივიჩინოთ, თუკი დიდ პატარაობას, მაღალ დაბლობას ამ გზაზე ესე ვთქვათ, რაიმე მნიშვნელობას ანიჭებს. რა კი ერთისათვის ერთი კანონია და მეორესთვის მეორე, კანონი კარგავს თავის უდიდეს მნიშვნელობას საყოველთაო მფარველობისა და შემწეობისას, რადგან თვის მადლს და თვის მსჯავრს ერთნაირად ვერ მოფ ამბენს ყველასა, ვინც კი მისკენ მიემართება გაჭირების დროს. ანუ რა ამბობს ილია, თუ კი კანონი სხვადასხვა ადამიანისთვის სხვადასხვანაირად კანონებს, ანუ კანონის უზენაესობაზე საუბრობს, ხო, ჩვენი დღევანდელი გაგებით, თუ კი კანონი ერთისთვის კანონია და მეორესთვის არ არის, თუ კი ის ერთნაირად არ ექცევა განსხვავებულ ადამიანებს ერთს ფარველობს და შემწეობას უკეთებს ხოლმე მეორეს არა, თუ კი საკუთარ ჯავს, რომელიც კანონიდან მომდინარეობს, განსხვავებულად აა მივაქცევთ ადამიანების მიმართ, მაშინ ის ყველაზე მნიშვნელოვანს დაკარგავს, ის ვერ იქნება, ესე ვთქვა, საერთოდ ეს კანონი არ იქნება, საერთოდ ესეთი კანონი. სხვა სიტყვებით, რო ვთქვა, ილია ჭავჭავაძე ამ ესე ვთქვა, ტექსტით იმ კონცეფციას ვთავაზობს, რასაც დღეს თანამედროვე ენაზე სამართლის უზენაესობას ან კანონის უზენაესობას ვეძახით. და ეს თემა თან თქვენს დამეთახმებით რო აქტუალურია განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, როდესაც საკითხი დადგება სხვადასხვა გადაწყვეტილებების აღსრულებასთან დაკავშირებით, მათ შორის თავისუფლებას მიცემ და გავიხსენებ ბოლო პერიოდში ქვეყანაში პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი მარცხაჯულების საკითხების შესახებ არსებულ დისკუსიებს, სადაც ხშირად ხელისუფალი ჩინოვნიკები გვეუბნებიან, რომ აი ჩვენ კანონზენაცობის გამო კანონი უნდა აღვასრულოთ. და რა თქმა უნდა, თუ კი ვამბობთ, რომ ზოგადად კანონი ყოველთვის ერთია და ერთნაირად უნდა აღსრულდეს, ამას არ შეიძლება ეცინაამდეგებოდეს გონიერი ადამიანი, თუ კი მას უნდა სამართლებრივი სახელმწიფოში ცხოვრება, კანონზენაცობაში ცხოვრება, მაგრამ თუ კი ეს კანონი ყოველთვის ყოველთვის ერთნაირად აღსრულდება, ანუ სრულდება იმ ადამიანებისადმი, კაცრად, რომლებიც ოპონენტები არიან ხელისუფლების და არ სრულდება იმ ადამიანებისადმი ადმი რომლებიც ხელისუფლების მოკეთენი ან კეთილის სურველები არიან მაშინ ბუნებრივია კანონის უზენაესობა ირღვევა ანუ კანონი ილიას სიტყვებით რომ ვთქვა კანონი აღარ იქნება კანონი კანონი აღარ არის აა რაც შეეხება კიდევ საინტერესო საკითხს, რომელიც ეს ვთქვათ თანასწორობის მიღმა რო წავიდეთ ახლა და კანონზენაზობის მიღმა და გადავინაცვლოთ ასე ვთქვათ პიროვნულ თავისუფლებასთან, აქ ნილიას მოყავს მოყავს ძალიან საინტერესო მსჯელობა, ადამიანის ღირსების, სინდისის და ზნეობითობის შესახებ 1882 წელს გამოქვეყნებულ წერილში ილია ჭავჭავაძე გვეუბნება, რომ ადამიანის ღირსება, პატიოსნება, სინდისი და მისი ზნეობითი და ძვირფასი კუთვნილებაა და ყოველივე ესე სახელმწიფოსგან, საზოგადოებისგან და თითოეული ადამიანისგან პატივცემული უნდა იყოს. სრულად ხელშეუხებელი, ვიდრე ცხადი, უცილო, უტყუ არის აბუთი არ გვექნება ხელში, რომ იგი მაგ კუთვნილებას სხვის საავნებლად ხმარობს. ნახეთ რა რა საინტერესო რა რამის გვეუბნება, ესე იგი ადამიანის ღირსება, პატიოსნება სინდისი და ზნეობითობა, ესე ვთქვათ, ადამიანის ხელშეუხებელი უფლებებია, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ კი ადამიანი არ იქნება მყარი მტკიცებულებები, რომლებიც დაამტკიცებენ, რომ ადამიანი ამ საკუთარ სიკეთეებს, რომელიც ჩვენ ჩამოთვალეთ, იყენებს სხვების ზიანის მისაყენებლად, ხო? ამ ამ ცნებას ახლა ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული პარალელი გავავლოთ მაგალითად 1859 წელს ჯონ სტიუარტ მილის მიერ გამოქვეყნებულ ნაშრომში გაკეთებულ პაზაჟ პასაჟთან ხდა ნაშრომ თავისუფლება ქვია მოგეხსენება დონ ლიბერტი სადაც ჯონ სტიუარტ მილი გვეუბნება რომ ერთადერთი თავისუფლება ამ სახელს რომ მართლა იმსახურებს არის თავისუფლება საკუთარი კეთილდღეობა ჩვენი საკუთარი გზებით ვეძიოთ იქამდე სანამ არ ვეცდებით ცხებს წავართვა თავიანთი კეთილდღეობა ან ხელშეშაულოთ მისი მოყვებით დაშ. აი რაღაც არის ხო რაღაც მსგავსება, ანუ მაგ კუთვნილებას ხვის სავნებლად ხმარობს, რასაც ილია გვეუბნება და მეორე მხრივ ხელი შეუშალოთ მისი მოყვებით დაში სხვას, ან წავართვა სხვა თავიანთი კუთვნილი თავისუფლება. აა მე მე არაერთხელ მითქვამს და ახაც გავიმეორებ, რომ ძალიან სერიოზულად ფიქრობ, რომ ილია ჭავჭავაძე ჯონ სტიუარტ მილის შემოქმედებას და პუბლიცისტიკას, რომელიც მისი თანამედროვე იყო, ну, იყო 10-დან დაახლოებით 20-30 წელი ჯამში, ანუ თუმცა თანამედროვე ერთად ცხოვრებაც მოუწია ვთქვათ, გარკულწილად იცნობს, ეცნობა და უფრო მეტიც მას მაგალითებიც მოყავს საკუთარ წელებში ერთ-ერთ წელზე, როცა ვისაუბრებთ არჩევნებზე და ქალთა უფლებებზე, სწორედ ჯონ სტივარტ მილზი არის მინიშნება ადამიანზე, რომელიც ქალის უფლებებისთვის იბრძოდა ინგლისში და როგორ პოვა ქალის არჩევნ უფლებებმა განვითარება ინგლისში. რაც ყველაზე მთავარია, აი პასაჟი, რომელიც ჩვენ ვისაუბრეთ, ანუ პრინციპი. კაცავთ, ვიღაცის ხმა შემოდის, მიკროფონი აქვს ჩართული. აა ა ამ პრინციპს თავად რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, რასაც ჯონ სტიუარტ მილი გვთავაზობს on liberty, ხო, ნაშრომი ესე ქვია თავის პირველ შესახებ, რაც ლიბერალიზმის ფუნდამენტია, ესე ვთქვათ. ა საკუთარ გაგზელებას, საკუთარი ტექსტის ბოლოშივე, ანუ როცა წეხან ადამიანის ღირსებაზე და ილიას ტექსტზე საუბრობდით, ილია ესე აგზელებს, რომ ჭეშმარიტი ლიბერალობას ეძვირფასი კუთვნილება ადამიანის პიროვნებისა დიდის ასოებით აქვს დაწერილი თავის დროშაზე. მაშასადამე, ჩვენმა ახალმა თაობამ თუ თავის და სასახელოს ჭეშმარიტების ლიბერალობის მიმდევარია, ეგრევე უნდა დაიწეროს თავის დროშაზეთ და ყოველი ამის წინამდებ მომქცევი უნდა ზიზით დევნოს. ანუ რას გეუბნება ელია, ხო? ადამიანს, რომელსაც აქვს პატივი, ღირსება, სინდისის, ნეობა, მათი განხორციელება შეუძლია ყოველთვის ყოველგვარი პირობის გარეშე გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ის ამ უფლებებს იყენებს სხვების ვნებისთვის, სხვების დასაზიანებლად და ეს არის თავარი რაც თანამედროვე თაობას საკუთარ ლიბერალობის დროშაზეთ, ანუ ჭეშმარიტი ლიბერალობის კუთვნებად მიიჩნევს დროშაზე დაუწერიათ და ეს უნდა იყოს მისი თაობის, ესე ვთქვათ, თავარი საზრუნავიც, როგორც თავადილი ამბობს და ყველა ვინც ამ იდეას ეწინააღმდეგება, ესე ვთქვათ, ზიზღით დევნოს, ესე სიტყვებს იყენებს. ამიტომ როცა საუბარია, ვთქვათ, ხშირად არის ხოლმე, რომ აი ილია ლიბერალი და აი გავიგებთ რომ რას ლაპარაკობ ბატონო ილია პატრიოტიკოსი ნუ არის წინამდებია ეს ცნებები ერთმანეთს იმიტომ ლიბერალობა პირველში ადამიანის ფუნდამენტური თავისუფლების აღიარებას და მის უდიდესი მნიშვნელობის მინიჭებას გულისხმობს და სწორედ ამ ღირებულებების და ამ ფუნდამენტური ღირებულების პატრიოტიზმცემელი და მხარდამჭერი იყო ილია ჭავჭავაძე და ამაში არაფერი ესე ვთქვათ გასაკვირი არ არის ამიტომ ეს ტექსტებიც ეს ტექსტიც რომელიც ეხლა წავიკითხეთ და ლიბერალობასთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებაც ამის ერთგვარი გაგძელება. არის ერთი საინტერესო <clears throat> დეტალი, რომელიც ალბათ უნდა გავიხსენოთ, რომელიც ესე ვთქვათ სწორედ თავისუფლების კონცეფციას ეხება. ეს არის 1897 წელს აა ასე ვთქვათ გამოქვეყნებული წერილი, რომელიც საკმაოდ ეს ვთქვათ საინტერესო წერილია თავისი შინაარსით და შეეხება დევნას ადამიანებისას ეროვნული ნიშნით ან შეუმწყალებლობის ნიშნით, რადგან თანაცხოვრებისა და თავისუფლების საკითხებს ვეხებით, მოდი ამ წერილსაც შევეხოთ. ყველამ იცის რომ ეხამდე დროში დევნა და იძულება ეროვნული ერთმანეთის შეუმწყალებლობა, ერთმანეთის გაუტანლობა იმის გამო რომ შენ სხვა თესლისა ხარ და მე სხვა თესლისა და ერთად ვერ უცნაური ბეცხოვებაო, მარტო ბრიყვის და უვიცის მოძღვრება და სამართლიანად გასაგიცხი ყოველ პატიოსთან და გონებაღახნილ კაცისგან. ანუ ის რომ ადამიანები არ შეიძლება დავყოთ, დავახარეთ რაღაც ეთნიკური თუ ეროვნული ნიშნით და ამის გამო გადავწყვიტოთ ეს ასვის ადამიანი კარგია თუ ცუდია, რასაც შეიძლება წავაწყდებით ხოლმე სამწუხაროდ დღევანდელ რეალობაში, ილია ჭავჭავაძის აზრით ეს მხოლოდ ბრიყვის და უვიცის მოძღვრებაა და არ შეიძლება გონიერ კაც, გონებაღახნილ კაც ესეთი შეხედულებები ქონდა ჰქონდეს სამყაროზე. უფრო მეტიც და ალბათ ღემანდელობისთვის მე ვფიქრობ საინტერესო გზავნილებს გვთავაზობს ილია, რაც პირდაპირ კავშირშია დემოკრატიულ ღირებულებებთან და დემოკრატია ხო გულისხმობს მათ შორის ისეთ მართლობას, სადაც ადამიანები და არა ვთქვათ ეთნიკურად ეთნიკური ჯგუფები მართავენ, ხო? სახელმწიფო საჩვეულებს აღბრობით ვთქვათ პირველ კონსტიტუციაზეც ვახსენეთ ეხანაც დღესაც, რესპუბლიკური მართლობა, რომელიც დემოკრატიული გზით ხორციელდება, გულისხმობს რომ მოქალაქეები მართავენ სახელმწიფოს, ან მოქალაქეების არის სახელმწიფო და არა რომელიმე ეთნიკური ჯგუფის ცალკე აღებული, ხო? ჩვენი პირველი დამოკიდობის აქტი სწორედ საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრებ ყველა ეთნიკური ჯგუფის სახელმწიფოდ აღიარებდა ახალ საქართველოს და ისევია დღესაც, ხო, ჩვენი კონსტიტუციის პრეამბულა რასწლებით იწყება. ჩვენ საქართველოს მოქალაქენი, რომელთა უყევინებაა დავამკვიდროთ. ანუ ჩვენ მოქალაქეები ვაკეთებთ ამას და არა ქართველები, მაგალითად ეთნიკურად ან არა თქვა რომელიმე სხვა ეთნოსის საქართველოსში მცხოვრები. არა, ეს ყველა სახელმწიფო, არა არის მარტო აფხაზების, არა მარტო ქართველების, არა მარტო ოსების, არა მარტო სომხების, აზერბაიჯანელების და ესე შემდეგ. ყველასია, ვინც ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე მცხოვრობს, ყველას თანაბრად გვეკუთვნის. მაგრამ უფრო მეტიც გამოსარჩევლება თუ კი ვინმე ჩაგრავენ ეთნოსის გამო ან ამ სხვა ნიშნით როგორ მიაჩნია იდეას რამდენად სწორია რომ გამოესარჩუ ადამიანს ამის გამო იქნება ამით მოისურონ სიტყვა მოგვიჭრან კავკას ანუ ამ შემთხვევაში თავის თავს გულწოს ყოველ ამაში რა საქმე აქვს ანუ კავკას რა საქმე აქვსო რადგან სარჩება ჩაგულთა და დემულთა დემულთა ეხა მოდი გავაგზავნოთ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ტექსტის ისაკნი აქვს რაც ყოველ პატიოსან კაცს რომელიც ვერ შეიფერებს ვერ შეიწნარებს რომ ერთმას თელოს და ჩაგროს მეორე ცალკე კაცი იქნება თუ მთელი კრებული ან მთელი ერი ეს ასე რომ არ იყოს ჩაგრული სარჩული და კომაგობა რომ უცმინდეს მოვალეობა და არ იყოს აღიარებული ყოველ პატიოსან და გულმართალ კაცისაგან მაშინ ხომ ეგრეთ წოდებული სომეხთა საქმე უსმალეთში არ გამოიწვევდა იმ სამართლიანს და პატივსადეს თანაგზნობას რომელმაც ქვეყანას თავის სასახელოდ ხმა მოაღებინა და ამ ხმის სამართლიან რისხის რისხისგან ბევრი ძლიერი ოსმალეთი ყოველ უზურ სომეხს შეუშინდა შეუფრთხდა ანუ რა ზია აქ საუბარი ხო გახსოვთ ალბათ ის პერიოდი როდესაც ოსმალეთის მიერ გარკვეული ესე ვთქვათ თავდასხმა მოხდა სომხეთზე ეთიკურად სომეხ მოსახლეობაზეც მაშინ და სწორედ ამ ჩაგვრას გამოიხმაურა გამოიქამაგა მაშინდელი საზოგადოება და ილიათ ამას მიიჩნევს წორნაბიჯად როცა სხვა ადამიანს ჩაგრავენ საკუთარი ეთნიკური ნიშნის მიხედვით ეს არის ყოველას ვალდებულება რო ხმა ამოიღოს ამაზე გააპროტესტოს და ესე ვთქვათ აა დაიცვას, ესე თქვა, ჩაგრული. ერთადერთი მოძღვრება კაცთა კრებული საბედნიეროდ და რომელიც გვასწავლის. ერთი ყველასთვის და ყველა ერთისათვის. შენც იცხოვრე და სხვაც აცხოვრე. ეს მცნება უმრუმლესოდაც ვერაკრებული, ვერასაზოგადოება, ვერა ვერი ვერ ვერაერი ვერ ხეირობს. შესაძლოა კაცმა დროთა ხელშემწყობებით გასთელოს, მოშუშოს, მაგრამ ძირი მაგარი აქვს. როცა იქნება ამოხედავს და თავისას მოითხოვს უნაკლულოდ. თუ ადამიანი თავის თავს კაცად ხადის, სხვასაც უნდა კაცად იგულოს. თორემ თვითვე გაიჭრილიტება და გაითელება თავისივე მოძღვრებისაგან დრო და ჟამი არავის შეარჩენს უსამართლობას სხვის ჩაგრას და თელას ანუ რას გვეუბნება ხო ილიას ნამდვილში რომ ჩუკი ჩვენ ხმას არ ამოვიღებთ როცა სხვას ჩაგრავენ როცა სხვა იჩაგრება რაიმე ნიშნით ხო მაშინ ის აუცილებლად ეს მოძღვრება რომ ჩვენ სხვის ჩაგრაზე ხმა არ ამოვიღოთ სხვის შევიწროებაზე ხმა არ ამოვიღოთ ადამიანს რომელსაც უკანონოდ ან უსამართლოდ ჩაგრავენ არ დავეხმაროთ ეს მოძღურება თავად ჩვენ გავგთელავს მე ერთ დღეს და ამავდროულად ამბობთ რომ მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება დროის კონკრეტულ მომენტში ეს ჩაგვრა ჩაულებრივი ამბად იქცე შეიძლება და მაინც გაძლიერდეს მას ფესვია გძლიერი თავად რომ ადამიანი არის სოლიდარული ადამიანი გამოიჩენს მხარდაჭერას ხვალთუზე გაუცლებლად ასეთი ჩაგრული ადამიანის მიმართ და არ არსებობს რომ ამან ოდესმე არ გამოიმართოს ყოველ თავის თავი არ წარმოაჩინოს ამიტომ ა ასე აგძელებს ილია ადამიანისათვის სულ ერთია ცალკე კაცი ლახავს ადამიანურს უფლებას თუ რაზმად დაწყობილი კრებული ორგანოს სამართლიანია მდურვა და ყვედრება თუ კი დათრგუნულ უფლებას აღსადგენად იღწიან და იბძვიან საკვირველი ეს ღვაწება და ბძოლა კი არ არის ჩვენთყოფელი კაცისთვის არამედ უამისობა იქნებოდა იმიტომ რომ ლახვა სხვისი უფლებისა მერე იმის თანისა რომელიც ბუნებითად მინიჭებული აქვს ყოველ ადამიანს შეუწყნარებელია და დაუზოგებლად განსაკითხი ყოველგან და ყველასგან შენ ციყავ და მეც მომყופე განა ბუნებრივი და სამართლიანი სურვილი არ არის აი ძალიან საინტერესო ნაწილია განსაკუთრებით ნახეთ რამოდენიმე საინტერესო დეტალს დავაწყოს პირველი როცა იდეა სიტყვა ბუნებურს იყენებს განა ბუნებრივი და სამართლიანი სურვილი არ არის ბუნებურს მაშინ ხმარობდნენ და იდეა სამწყას ხმარობს როგორც ბუნებით აი იმიტომ რომ აი მაგალითად არის ესეთი თქვა ბუნებრივ ღვინოს უწოდებს თქვა ილია <coughs> თქვა ბუნებრივად დადუღებულ დღეს რომ ნატურალურ ღვინოს ეძახით ესე თქვა იმ ღვინოს ხო ბუნებით ბუნებით ბუნებურად ხმარობს ესე თქვა ტერმინს ამიტომ ჩვენ უნდა დავინახოთ როცა საუბარია ბუნებურ სურვილზე ბუნებურ უფლებაზე აქ იგულისხმება სწორედ ადამიანის ბუნებითი უფლებები ანუ ადამიანს ბუნებითად აქვს მინიჭებული ყოველ ადამიანს იმიტომ რომ ადამიანს ბუნებითად აქვს მინიჭებული უფლება იყოს თავისუფალი და იყოს თანასწორი და თუკი ამ ადამიანს ამნიშნებით ჩაგრავენ საკვირველი ის კი არ უნდა იყოს რომ მას ვინმე გამოესარჩლება არამედ საკვირველი შემთხვევებია როცა ჭკუატყოფელი კაცი ჭკუატყოფელი ადამიანი თავად არ გამოესარჩლება მას ვისაც ჩაგრავენ აბა დღევანდელი დღევანდელობას გაგახსენდებათ ხო და თქვენ თავის გაგახსენდებათ იმ ადამიანებსაც კი რომლებიც აუმენ რომ მე ილიას მიმდევარი ვარ მე ილიას ფილოსოფიას ვიზიარებ საკუთარ თავს უნდა დაუსვან. ამ მაგას შეხედულ ვერ მეყურებს. არიან თუ არა გამომსარჩლებლები ჩაგრულების. იმიტომ ილიას მიაჩნია რომ ეს ადამიანის ბუნებრივი მოვალეობა, ეს მისი მისი მდგომარეობა ადამიანს ესე უნდა იქცეოდეს, ხო? ამიტომ ამ კითხვაზე ესე ვთქვათ პასუხს რაც მე ვთქვათ დემოკრატიის ერთ-ერთი მახასიათებელია, ხო, რომ ჩაგრული ადამიანი სისტემამ უზრუნველყოს დემოკრატიამ როგორც ფუნქციონალურ სისტემამ უზრუნველყოს რომ ჩაგრული ადამიანები არ იყოს ან ნაკლებად იყოს მას თუნდაც თავის დაცვის საშუალება ამის მიღმა რომ მას ყავდეს სხვა გამომსარჩლებელიც ესე ვთქვათ ეს გამომსარჩლებელი არის თავად საზოგადოება და ზოგადად თავად საზოგადოებაც საზოგადოების ტრანსფორმაციას თუ არ შედგა მარტო კანონები არაფერს არ გვარგებს ხო ჩვენ ეს არაერთხელ აგვიღნიშნავს სხვა დროს და სხვა ვითარებაში თუ კი საზოგადოება არ გახდა თავად სოლიდარული ხარდამჭერი და შემწყნარებელი სხვა ადამიანების მხოლოდ კანონების მიღება და კონსტიტუციაში კარგი ტექსტები არაფერს გიშველის. ამიტომ ეს ილიასაც კარგად ესმის. მაგრამ რა თქმა უნდა ადამიანი ვერ იქნება მხოლოდ გამოსარჩლების იმედადაც, ხო? ამიტომ მას ჭირდება რაღაც სხვა და ეს სხვა შესაძლებელია იყოს მართსაჯულების სისტემა. როგორი უნდა იყოს სასამართლო? ამაზე რა თქმა უნდა შეიძლება ბევრი ვიდაოთ, თუმცა ილიას აქვს საკმაოდ საინტერესო წერილი სამართალი და ზღდება, ასე ქვია ამ წერილს და ამ წერილში რამოდენიმე პასაჟს განიხილავს, ესე ვთქვათ, ხო? ერთი არის რა არის საჭილის მიზნები. აი დღეს როცა ჩვენ საჭილზებს საუბრობთ, ჩვენ ვთქვით რომ სამიზნად ჩამოვთვით ხოლმე, ხო, ვინც იურისტები ვართ და მათ შორის არის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პირის ხელახალი აღზრდა, ხო, ეს კი ეწოდებული რესოციალიზაცია. ა ნუ იქ არის სამართლიანობის აღდგენა ვთქვათ, რომ მართაჯულება განხორციელდა, სამართალი აღდგა ისე ვთქვათ და ნუ პრევენცია რაზეც ხშირად ვსაუბრობთ. მაგრამ ილია ამბობს, რომ ა ყველაზე მთავარი ნაწილი სწორედ ეს არის, რომ ადამიანი როცა ეზღვის რაღაც ქმედების გამო მისი მიზანი შურისძიება კი არ უნდა იყოს, არამედ უნდა იყოს, რომ მას შანსი მიეცეს ისეთი საჯელი დაინიშნოს, რომ უკან დაუბრუნდეს საზოგადოებას, როგორც აღზრდილი. და უფრო მეტიც, ილია სასამართლოს როლსაც ეხება და აქ სწორედ მსაჯულებთან დაკავშირებით, იცით რომ მსაჯულობა, ესე ვთქვათ, მაშინაც გავრცელებული ამბავი იყო და პრინციპში მსაჯულის დახასიათებით ის მისი გადამოსახედიდან მოსამართლეს ახასიათებს. მსაჯულის რჩეული კაცია, რომელსაც აბარია ჩვენი ქონება, ჩვენი ღირსება, ჩვენი სიცოცხლე. ჩვენი სული და ხორცი ერთი სიტყვით ჩვენი კაცური კაცობა ჩვენი ადამიანობა იგი განხორციელებული ნამუსია და განსახორციელებელი სინდისია მთელი ერისა ერის უკეთეს კაცთაგან შეძლებისამებრ განწმენდილი და კუთვნილ სიმაღლეზე დაყენებული ეხლა როცა მე ხშირად მეკითხებიან ხოლმე აი ჩვენი კონსტიტუცია როცა გვეუბნება რომ ვინ უნდა იყოს მოსამართლე ხო მოსამართლე შეიძლება იყოს რაღაც ასაკიდან ადამიანი უნდა იყოს რაღაც შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე და კეთილსინდისიერი და როცა მკითხავენ კეთილსინდისიერი ადამიანი რა არის ჩემი აზრით ამ სიტყვებზე უკეთ შეუძლებელია გადმოცე მისი შინაარსი ხო აი იმიტომ რომ დიახ საჯული ამ თქვა შეგვიძლია თქვა მოსამართლეც უნდა იყოს ჩვენი განხორციელებული ნამუსი და განსახორციელებელი სინდისი მთელი ერის ჩვენგან ყველაზე შეძლებს დაგვარად განწმენდილი ან სუფთა პატიოსანი და კუთხის სიმაღლეზე დაყენებული აი სწორედ ესეთი მოსამართლეები გვჭირდება ჩვენს დღეს და ამიტომ თუკი ვინმე ჩვენგანს გვინდა ილია დავაფასოთ, ილიას აზრი მნიშვნელოვნად მივიჩნიოთ. მისი გზავნილი მივიღოთ როგორც სამომავლო გეგმა, მასაც ჯეროდა რო აწყვარწყლოდა, მაგრამ მომავალი იყო ჩვენი, ჩვენ ამ მომავალში, ანუ ჩვენთვის აწყოში, სწორედ ესეთი მოსამართლეები უნდა ვეძებოთ. და მათ შორის იმ ალბათ იმ მოსამართლეებსაც, რომლებსაც ხანდახან ესე ვთქვათ, საკუთარ თავში ჩაღმოების სრული გაუჩნდება, ეს ტექსტი უნდა გადაიკითხონ და საკუთარ თავს კითხონ. არიან კი ესეთები. იმიტომ რომ მხოლოდ სურათის გამოკიდება, ილიას სურათის გამოკიდება ან ნამულიენა სარწმუნოების ეს თქვა ხშირად ძახილი არაფერს არგებს ადამიანს. მთავარია ის თავად იყოს საზოგადოებისთვის სასარგებლო და იყოს ისეთი, ისეთი მაღალი კრიტერიუმების ეს თქვა დამაკმაყოფილებელი, როგორი ეს თქვა მოთხოვნებიც მას თავის ძროზე ილიამ წაუკითხა. ილია კიდევ სხვა თემებსაც ეხება, რაც ფიქრობ ამ დემოკრატიული განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი გზავნილებია, მას კარგად ესმის, საიდან მოდის ცენტრი, საით ბრუნავს სამყარო. აა საით არის ესე ვთქვათ მიმართული აა როგორ გითხრათ ძალა, ესე ვთქვათ, ხო, იმ პერიოდში, ანუ სახელმწიფოები, რომლებიც არიან ევროპაში, არიან ბევრად ძლიერები და არიან ბევრად განვითარებულები და სახელმწიფოები, რომლებიც დარჩნენ აზიაში, რომლებიც წინათ ბევრად ძლიერები იყვნენ, დღეს არიან ღარიბები და ამის მიზეზებს ეძებს, ესე ვთქვათ, გარკვეულწილად <coughs> ილია ჭავჭავაძე. აა და ამ მიზეზების პოლიციში რამოდენიმე მაგალითი მოყავს, მაგალითად აა საუბრობს აა შოტლანდიაზე და საუბრობს თქვათ ირანზე და ერთმანეთს ადარებს თქვათ ერთმანეთს. აი მაგალითად რას გვეუბნება ილია ამ თემაზე. ეს არის ამონარდი მის ერთ-ერთი წერილიდან. თილსა შოტლანდიისას გარს ახვევია გულდახურული ღარიბი ბუნება. იგი დიდი შრომითა და ღვაწლით არქმევს ბუნებას იმ დიდ ლუკმა პურს, რომელსაც აწვდის თვის ჯალაფს საზდოვებისთვის. იგი თავგადადებით, თავგომომეტებით ღედაღამ ებრძვის ბუნებას და ყოველი ესეთ მოპოვებული ლუკმაპური ძლევამოსილება მისი მხნეობისა, შრომის მოყარეობისა. თუმცა ესეთ აღამებს იგი დღეს და ათენებს ღამეს, მაგრამ იგი უფრო ბედნიერია და კმაყოფილი ვიდრე სპარსელი, რომელთვისაც ბედს შემოუფარდა უკეთესი ქვეყანა კაცთა საცხოვრებლად და საზრდოებისთვის. ერთი არის თამომწონე, გამბედავი, თავისუფალი, მედგარი და გულდაგული კაცი, საუბარია შოტლანდიერზე და მეორე არის გულჩათუთქვილი, გილაჯგაწყვეტილი, ფრთხალი და გათელი. ერთი, ანუ ისე შოტლანდიელი, იმედით ახსავს ეს სული ყურება წინ და ყოველი მისი ფეხი წინ წადგმა ძლევამოსილება ხვალისთვის. მეორე სასო წარკვეთილია შიში ცულკანი ყურება და გუშინდელს შიდობით გატარებულს დღეს ნატრულობს და არასწამს ხვალე. ერთი სულით თუ ხორცით ყოველდღე წარმატებაშია თუმცა ღარიბი ბუნება ახვევია მეორე სულითაც და ხორცითაც დალებაშია თუმცა მის გარე ბუნება უხვია და მდიდარი რა არის ამის მიზეზი ის არის რომ ბედნიერმა შოტლანდიელმა იცის ჩემი აქ თავდებაო და სხვისი აქ იწებაო უბედურ სპარსელს კი არც თავისი გააგება და არც სხვისა რაც სხვისა ჩემი მოვალეობა რაც ჩემია ეგ ჩემი უფლებაა ანუ რეალურად რა გვთავაზობს ილია? ის გვეუბნება რომ შეიძლება ქვეყანა იყოს ღარიბი ეკონომიკურად, ამით ბუნებრივი რესურსებით, ადამიანს თითქოს ყველაფერი გამოცლილი აქვს, მაგრამ ადამიანს შესაძლებელია კონდეს თავადი ამის გააზრება. მისი უფლებების და მოვალეობების. რა არის უფლება და რა არის მოვალეობა? ის რაც მისია, არის მისი უფლება, ის რაც სხვისია, არის მისი მოვალეობა. და ამის პატივისცემას თუ ისწავლის ადამიანი ანუ დემოკრატიისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტს იცოდეს შენი უფლებები და მოვალეობები შენ თუ კი ამას ისწავლი შენ შეძლებ რომ ღარიბ ქვეყანაში ეკონომიკური ეს ვთქვათ აღმავლობაც განიცადო ხვალის დღის იმედიც კონდეს წელში გამართულიც იყო და თავაწეულის დადიოდე ესე ვთქვათ მაგრამ თუ კი ამას არ გააკეთებ ანუ ამღირებულებს არ გაითავისებ იქნება ისე როგორც იყო სპარსელი რატომ არის ეს ტექსტი მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ თუკი კარგად ამ ტექსტს ავიკითხავთ, აი იმ ნაწილს განსაკუთრებით სადაც აღწერს ერთსა და მეორეს სამწუხაროდ ჩვენ თავს აღმოვაჩენთ. დღევანდელ დღევანდელ ჩვენ თავს აღმოვაჩენთ. მოდი კიდევ ერთხელ თქვენებასვით წაგიკითხავთ ამ ნაწილს, რომელიც ახასიათებს ორიის. ერთი არის თავმომწონი, გამბედავი, თავისუფალი, მედგარი და გულდაგული კაცი. მეორე არის გულჩათვითქვილი, ილაჯგაწყვეტილი, ფრთხალი და გათელილი. ერთი იმედით ახსავსია სულ წინი ყურება. ყოველი მისი ფეხის წინ წადგმა ძლევა მოსილება ხვალისთვის. მეორე სასოწარკვეთილია შიში სულკან იყურება და გუშინდელს. შვიდობით გატარებულ დღეს ნატრულობს და არასწამს ხვალე. ერთი სულით თუ ხორცით ყოველდღე წარმატებაშია, თუმცა ღარიბი ბუნება ახვევია, მეორე სულითაც და ხორცითაც დალევაშია, თუმცა მის გარე ბუნება უფრიადან დიდარი. ნახეთ, ჩვენ ხო ეგრე ვართ სინამდვილეში. ილიამკი გითხრა, აწმყო თუ აქვს წალოს მომავალია ჩვენიო, მაგრამ ჩვენ ხო დღემდე წარსულით ვცხოვრობთ რეალურად. დავაკვირდე ჩვენს თავს, ჩვენს საზოგადოებას, სოციუმს. აი, კითხვა რო დავწვა, როგორ ქვეყანაში გვინდა ცხოვრება? რა არის ჩვენი პასუხი? ამას ყველას ვეკითხები ჩემ თავსაც და თქვენც. ალბათ ისტორიიდან საუკეთესო პერიოდს გავიხსენებთ და ვიტყვით რომ დავითის ეპოქაში ან თამარის ეპოქაში გვინდა ცხოვრება. არა. არ ვიტყვით. <laughs> ან მე მითხრა როგორ განაზოგადო საზოგადოებაზე ხლა იმიტომ რომ ჩვენს გონიებაში ჩვენს მეხსიერებაში საუკეთესო ცხოვრება არის царსული ცხოვრება და არა მომავლის ცხოვრება პირობიტად ვიძახი დავითსაც და თამარსაც აი ჩვენი მამები და ბებიები და ბაბუები ყვებიან საფშთა კავშირში როგორი კარგი იყო ცხოვრება ხო? ვიღაცა მე ხო უკვე ჩემი ტოლი ადამიანები 90-იან წლებს შენატრიან. ხშირად გამიგია ეს. მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ მომავალს უნდა შევნატროთ. მომავლის ცხოვრება უნდა გვინდოდეს, მომავლის გეგმები უნდა გქონდეს. უნდა ვიცოდეთ, როგორი სახელმწიფო გვინდა ავაშენოთ და ილიაც ამ გზას გვირჩევს, რომ ამ გზით ვიაროთ. და იქნებით ჩვენში გამართულები და შედეგის მომტანები საკუთარი თავისთვისაც და სხვისთვისაც, ესე ვთქვათ. ისტორია და წარმატება მარჯვესი, გამჯვესი, ხესი და მერმისთვის მებრძოლის კუთვნილია. ამისთანად აღმოჩნდა ევროპეი და ბურთი და მოედანიც იმას დარჩა. იგია დღეს გამგებელი ქვეყნიერობისა. იგია დღეს ქვეყნის უღლის მწეველი და იგია ქვეყნის სიკეთის მკრეფავი და პატრონიცა. ამა ქვეყნის მადლის თაფსა და მარტო ევროპელიღა იღებს ქვეყნის სკისგან, რომელსაც ხანიკეთ უბრუნებს პირს ხანაკეთ. იმის და მიხედვით როგორია და საით უჯობს, რადგანაც ამისთვის ბარი ცხელში აქვს და ნიჩაბიც. ესე იგი, მეცნიერება და მხნეობა, ჭკუა და ხელი. ამ მეცნიერებასა და მხნეობას, ამ წყვასა და ხელს ამოქმედებს და უღალავი წურვილი ხვალის უკეთესობისა, წვავი უკმარობა ღემანდელობისა. აი ეს არის რასაც ილია გვთავაზობს, როგორი გვინდა ვიყოთ, უნდა ვიყოთ ევროპელი. ანუ როცა საუბრობთ ჩვენი არჩევანი რა არის და რატოა ჩვენი არჩევანი ევროპელობა ეს არნიშნავს რომ ჩვენ გეოგრაფიულად გვინდა ევროპაში გადავხსოს ვიღაცამ ხო აქ საქართველოს ვერავინ ვერ აიღებს აქედან ჩვენი ერი ადგილიდან ჩემი აზრი და ვერ ჩასვამს ბელგიის გვერდით ხო მაგრამ ჩვენ ეს გვინდა თუ არ გვინდა რაზეც აქ საუბრობს ილია ეგეთი გვინდა თუ არა ვიყოთ და მის მის მასაუკეთო მაგალითად ეს მოყავს და რა აზია თუმცა აზიაზე როცა წასულში ლაპარაკობს ამავე წელიჭი ბევრი რაღაცეებს ხვდება მაგრამ რატო მაჯობა ევროპამ თითი მაჯობა ევროპამ ეგ არის ყველაზე მთავარი და ეს ევროპაც არ არის ახლა ამ შემთხვევითი ხო იმიტომ რომ სინამდვილეში როცა ჩვენ ევროპაზე საუბრობთ ეს ეს თქვათ ეს საუბარი გულისხმობს წესწობილებას ხო ევროპულს მათ შორის ხო თუ კი ეს წესწობილება არ იქნა აქ ისე ევროპელმა არ იქნა ახლა მე ნიკო ნიკოლაძეს გავიხსენებდი ამ შემთხვევაში მას აქვს ძალიან ერთი კარგი წერილი აა სადაც ისამოს რომ ჩვენ მივიღეთ მატარებელი ევროპიდან და დასავლეთიდან მაგრამ ჩვენ მატარებელი წარმოება უნდა შევძლოთ თორე თავად მატარებელს ყოველთვის მივიღებთ სხვისგან ამიტომ გზა საითაც აა უნდა წავიდეთ არის სწორედ ევროპა მაგრამ როგორ უნდა მიიღწეს ეს აი გარი ხა საინტერესო საკითხი თქვა როგორ ფიქრობს ილია რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ ევროპელები ანუ ევროპული საზოგადოებრივი წესწობილების ესე ვთქვა მატარებლები აქ ესე ვთქვა ასევე გვთავაზობს ერთ გზას ესე ვთქვა მისი აზრით რაც შეიძლება იყოს ევროპიული როგორც თავად უწოდებს ამ გზას და რაში გამოიხატება ეს? ეს 1896 წელს დაწერილი წერილიდან გიკითხავთ. აბა 1891 წელს დაწერილი წერილიდან გიკითხავთ ახლა პატარა ციტატას. ყმაწვილ კაცობა, უნდა მომზადდეს ბეჭდის და ზედმიწვენილი ცოდნითა. უნდა რამდენადაც შესაძლოა. ძირეულად შეისწავლოს ევროპული მეცნიერება. წინ გამოიძღაროს ევროპის გამოცდილება და ამ თუფი არაღით შეუდგეს ჩვენი ქვეყნის საქმეს. უიმისოთ, იმ უედანზეც, რომელზეც ჩვენ ზემოთ ვიგულისხმეთ, კაცი ერთბიცაც რიგენათა სამყიდოდ ვერ წასდგამს. და იმ საგანს და გზას, რომელიც ჩვენ აღვნიშნეთ, ვერაფერს საბოლოოდ ვერ დაამჩნევს. ჩვენის მხრით, ამაზე უკეთეს საგანს, ამაზე უკეთეს გზას, უკან სხვაგან გამოცდილს და გამოყენებულ სხვას ვერას ურჩევს ჩვენ საიმედო ყმაწვილ კაცობას. ანუ რეალურად რას გვეუბნება ილია ჭავჭავაძე, რომ ჩვენ თუ კი გვინდა რომ როგორც ქვეყანა, როგორც საზოგადოება ესე ვთქვათ, შევდგეთ, გადავრჩეთ და მომავალი გქონდეს, ჩვენი არქივანი უნდა იყოს ზუსტად იგივეობრივი, იგივე გზის გავლა, რომელიც გაიარე უმას სახელმწიფოებმა. ამაზე უკეთეს ვერაფერს ურჩევს ის საკუთარ ახალგაზრდობას და უფრო მეტი საკუთარ ვალად, მისი თაობის ვალდებულებად იღებს, რომ ხელი შეუწყოს ახალგაზრდობას, რომ ზედმიწვენილ და ბეჭითად ევროპული წოდნით იყოს აღჭურვილი ის ამ სამავლო გზაზე. ნუ ის წუხს ასევე იმაზე რომ ჩვენში ციგნის კითხვა არ არის საკმარისად გავრცელებული ხალხმა იმისთვის მაინც უნდა კითხულობენ ციგნებს რომ საკუთარი თავი ისი ავი მაინც უნდა გაიგონოს ხვის კარგის კითხვას თუ არ მიეტანებიანო და მოკეთ ძალიან ძიმე სურათსაც ხატავს არაერთ წელში მაგრამ მაინც იმედი აქვს ესე ვთქვათ რომ გარკულ დარღვევას ესე ვთქვათ გააკეთებს და ჩვენს ქვეყანას წინ წააგდებს ესე ვთქვათ ევროპული ღირებულებებისკენ მაგრამ აა ასევე ესე ვთქვათ ერთი საკითხი, რომელიც ილიას სტრიადიდან როცა დავიწყეთ, რომელიც მამულს ენასა და სარწმუნოებას ეხება, არის სარწმუნოების საკითხი და მე მინდა სწორედ ამ საკითხებს გავმახვილო ყურადღება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ევროპული დასავლური ღირებულებები თავისთავში გულისხმობს წმენის თავისუფლების აღიარებას და დემოკრატიაც, დემოკრატიული მართლობაც და ზოგადად კონსტიტუციონალიზმის იდეაც საკუთათავში მოიაზრებს ეკლესიისა და სახელმწიფოს აუცილებელ გამიჯვნას ერთმანეთისგან, ანუ არ უნდა ერეოდნენ სახელმწიფოს საქმეში სასულიერო პირები და სხვათა შორის როდესაც ახლა რო წერილი ვახსენე საფრანგეთთან დაკავშირებით იქაც სწორედ ამ კონტექსტს ახსენებს ილია ჭავჭავაძე რომ ესე ვთქვათ არ უნდა იყოს მონაწილეობა პოლიტიკაში და კიდევ ერთ წერილში რომელიც შეეხება სხვათა შორის ქალთა თანაწორობის საკითხს და მას ცოტა ხანში შევეხებით ინგლისში იქ იხსენებს ერთ-ერთი დეპუტატის მიერ მოყვანილ არგუმენტს რატომ არ უნდა ქონდეს ქალებს საარჩევნო ხმისუფლება რომ ქალები ვთქვათ გავლენის ქვეშ არიან სასულიერო პირების და შეიძლება ამან გავლენა მოახდინოს პოლიტიკაზე ანუ სასულიერო პირებმა ქალებს მოსთხოვნ და აიძულონ როგორც მოწყვლა ჯგუფს გარკვეულ გადაწყვეტლებებში ისეთი პოზიციის გამოხატვა როგორც მათაცობთ და სინამდვილეში ხელისუფლება საერთო ხელისუფლება დაცული უნდა იყოს სასულიერო ხელისუფლებისგან ანუ სეკულარიზმის იდეა, მიუხედავად იმისა, რომ ცუდ კონტექსტში იყო ამ თქვაში ნახსენები, სეკულარიზმის იდეა მისთვის ცხადია. <clears throat> აქ რამოდენიმე წერილი აქვს ილიას ამასთან დაკავშირებით. ერთი არის თქვა ოსმალო საქართველოს შესახებ. ზოგადად ისლამზე რუსად წერს ასევე აქვს თქვა ა ისლამის გაერთების საკითხთან დაკავშირებით აქ სუნიტებზე და შიიტებზე აქვს ეს თქვა ეს წერილი დაწერილი და რა თქმა უნდა არის მაჰმადიანთა გაქრისტიანება მისი ცნობილი წერილი რომელიც სწორედ ვაფადიანთა გაქრისტიანების მუსლიმთა გაქრისტიანების საკითხს შეეხება, რომელიც დღესასწაულში სწორედ ასე ვთქვათ 1870-იან წლების მეორე ნახევარში დადგა, როცა ბათუმი ესე ვთქვათ შემოუვიერთეთ, მეფის რუსეთმა შემოერთა იდეაში და ასევე გახდა საქართველოს ნაწილიც, ესე ვთქვათ, გარკვეულწილად და რაც გვეუბნება ამ წერილში ამ წერილებში ილია. საწმუნოების საქმე სინდისის საქმეა. რა ჩვენი საქმეა ვინოგორი სარწმუნოებას აღიარებს ვინდა რჯულის არის რა რჯულის სურს იმ ჯულზე იყოს მხოლოდ კარგი პატიოსანი კაცი იყოს შრომელი და თავისთვის და ქვეყნისთვისაც ასარგებლო თვითონ ჩვენი მაღალის და უზენაესის მოძღვრის იესო ქრისტეს სიტყვა რომ რჯული არ შეიქმს კაცს არამედ საქმეო ურიგო არ იქნება რომ ამ ქრისტეს სიტყვებითა და ზემოხსენებული მოსაზრებებით იხემძღვანელო ყველა იმათ ვისაც ბათუმის მაზრის ქართულ მაფადიანებთან ექნებათ საქმე ანუ ილია სწორედ ამ გზავნილს ან რატო რატო დაწერა ეს წერილი ხო იმიტომ რომ არის დასაბუთებული ეს თქო ვარაუდი იმასთან დაკავშირებით რომ სწორედ ილიას მამულიანას არწმუნება ეს ტრიადა როგორც ერის მაკავშირებელი ესე თქვა სამეული იქნა გამოყენებული ბათუმთან მიმართებაში ანუ იქა იქაურ მუსლიმებს ეუბნებოდა თქვენ თუკი გინდათ ქართველები იყოთ უნდა მიიღოთ ქრისტიანობა და ილიამი ძალიან გაბრაზებული ერთ კარგად ხედავს რომ ეს არ არის არ თანამედროვე მიდგომა და არც სწორი მიდგომა და ამიტომ ის თავაზობს კონცეფციას ესე თქვა რომ არ არის აუცილებელი ადამიანის რწმენა იყოს იგივე ადგილობრივი როგორიც შენ ხარ და კაი კაცობა ან კარგი მოქალაქეობა საერთოდ არ არის დაკავშირებული მის წმენასთან და ყველა ადამიანს აქვს უფლება იმის წმენითი ხელმძღვანელოს რომელსაც თავად უნდა თავარი ეს კარგი კაცი იყოს კარგი ადამიანი იყოს და კაც როცა ილიახმაროს მამაკაც არ გულისხმობს თავადაც აქვს ამაზე საუბარი და წუხს რომ კაცი არ უნდა დაკარგოთ სიტყვა იმიტომ რომ კაცი დედაკაცი და მამაკაცი სიგულისხმება <clears throat> და მოკლედ რელიგიის თემაც ესე არის მისგან დანახული. უფრო მეტიც ილიას მაგალითად აქვს საკუთარი წუხილები, ეს ვთქვათ, სასულიერო იერარქებთან დაკავშირებითაც, ეს 1891 წელს დაწერილი წერილია. ერთი ესეთი საინტერესო ამონდარიდი გავაკეთე ამ წერილიდან. აბა იფიქრეთ, თუ მდელს დიდი ოჯახი აქვს და პატარა სიხარბეც მოსდევს, რამუს ადენს თავის სამწყოსსა. ერიამი ძალიან შეწუხებულია და მომდურავი. ამას უსათუოდ წამალი რამ უნდა დაედოს, თორემ ერთს ლამის კანცი გაუწყდეს. ანუ ილია წუხს იმაზე რომ იმ პერიოდში ანუ 1891 წელს თურმე ძლების დიდი ესე ვთქვათ ნაწილი სიხარბეს მისდევს და მუსავლებს თავის სამწსოს და გამოსავალი რამე უნდა იყოსო ამბობს ილია მოიძებნოსო წამალი დაედოსო თორემ ლამის ხანცი გაუწლეს ერსო ალბათ შეიძლება ბევრ თქვენგანს რაღაც საინტერესო გაგახსენდეს უფრო მეტიც ილიას ეხლა არ გავაწავით ხავ იმ წელიდან ციტატებს აქვს ერთ საინტერესო წერილი ამ წელს თქვი ასეთ სახელ სახელით ასე э, ვთქვათ აქვეყნებენ ხოლმე რომ აა ანუ ქრისტიანთა ღმერთი არ არის э, დამჯელი ღმერთი ესე ვთქვათ ხო და ყובה გურიაში მომხდარი მიწისძვრის შესახებილია და ხალხმა რომ ეს ორი მიწისძვრა მომხდა და დააზარალოს უფლები და მიაწერეს რომ ღმერთი ყავს გარიცხებული და უქმე დღე უნდა დავაწესოთ დამატები და ეკლესიები ავაშენოთო და იკაცილია э, სასახათ ამბობს რომ მიწისძვრა ხდება არა იმიტომ რომ ღმერთი იმეს ჯის არამედ ღმერთისგან დამოუკიდებლად ეს არის ბუნებრივი მოვლენა ამას ყובה ისევე როგორც თქვა, რა აქვს ძალიან ცნობილი წელები უმეცრებაზე, რომ ატომართ იმ დღეში რომელშიც ვართ და სამწუხაროდ ამ წელს რო ვკითხულობ დღევანდელობას გვახსენდება და რა წელზე მთავარია ეს საზოგადოების განვითარების გარეშე ისიც კარგად ხდება რომ ვერ იქნება ის პროგრესი რომელზეც თავად რომელსაც საზოგადოება უნდა მიაღწიოს მისი გადმოსახედიდან ხო მაგრამ ზოგადად საუბრობ დემოკრატიულ ღირებულებებზე დემოკრატიამ რო იფუნქციონიროს ადამიანებს მისი უნდა წამდეს ამ იმ ღირებულებებს ალბათ ფუნდამენტური ცოდნის საერთო მატარებლები უნდა იყოს ეხა ჩვენ უკვე უნდა მიუბრუნდეთ სწორედ იმ ცნობილ წერილს რომელიც ქალთა უფლებებთან არის დაკავშირებული როგორც გითხარით ეს წერილი ამ წელს გარდა აკილია სხვა წელებიც მაგათად არის დედათა საქმე და განათლება, ქალთა განათლების საკითხი, როცა მიესალმება რომ ქალებმა თავად ესე ვთქვათ, <coughs> დააფუძნეს ესე ვთქვათ გარკვეული ორგანიზაცია რომელიც წესებას დაამტკიცეს და ქალთა განათლებაზე იმუშავებენ თუმცა 1877 წელს მას აქვს გამოქვეყნებული წელი ქალების არჩევნების უფლება და ინგლისის პარლამენტი და ამბობს რომ 10 წელზე 10 წელმა გაიარაო, ანუ 1867 წელზეა საუბარი, როცა აა თალთა პირველად არჩევნების უფლება მოითხოვეს ინგლისის პარლამენტში და აქ სწორედ ჯონ სტიუარტ მილთან მივდივართ, რომელიც ეხან ახსენეთ, სწორედ მან შეიტანა ლონდონის აა თქვა პალატაში არზაზე 1500 კაცის ხელმოწერა, სადაც ამბობდა რომ ქალებს უნდა მიეცეთ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. და რა თქმა უნდა, აქ ძალიან ბევრი მცდელობა იყო ა ადამიანთა ნაწილი აა და ძალიან ბევრი დეპუტატი მათ შორის აა კარგად ხედავდა ინგლისში ეს ქალთა მოძრაობა ძლიერდებოდა, თუმცა 1000 არგუმენტს იშველიებდნენ, რატომ არ უნდა ყოფილიყო ესე თქვა ქალთა თანაცწორობა აღიარებული. მათ შორის იყო მაგალითად რომ ქალები თუ პოლიტიკაში მოვლენ, ოჯახს ვიღარ მიხედავს, ისინი ქალრობას და სინაზეს დაკარგავენ, დეპუტატთა ნაწილი ამბობდა, ნაწილი ამბობდა რომ ამით ქფრებს ყურადღება მოაქტება და შვილებს მაგალითად იყო ესეთი არგუმენტი ზოგი ამბობდა რომ ხალი ხალობას დაკარგავს საერთოდ და მაშინ რაღა იქნება ჩვენ შორის განსხვავება ზოგიერთი ამბობდა რომ ჩვენ ხო ხალებს ყველგან ადგილს უთმობთ და პარლამენტში თუ შემოვლენ ჩვენმა წინამდებობას ვეღარ გაუწევთ და მაშინ გამოვარო ყველაფერს ისინი შეცვლიან და აი ესეთი სასაცილო არგუმენტები ისმოდა ინგლისის პარლამენტში მაშინ თუმცა ამის მიუხედავად 1867 წელს უკვე 420 10000 1000 ხელმოწერა მოგროვდა ქალთა საარჩინო ხმის მიცემის ხარდასაჭერად, თუმცა საკითხი მაინც ვერ გადაწყდა იმ მომენტში ქალთა სასარგებლოდ, თუმცა გაიზარდა იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომლებიც ის თქვა უჭერდნენ ხარ თავად პარლამენტში ამ იდეებს და ილია რატო ყובה ამას, იმიტომ რომ ამოძრაობას აქვს მხოლოდ ერთი დასასრული, ხო? ეს არის ქალებისთვის არჩენ უფლების მინიჭება. საბოლოო ჯამში ამით დასრულდება, ანუ მათ პოლიტიკაში მონაწილეობით დასრულდება ეს საკითხი გარდაულად და გასათვალისწინებელია თან რომ ინგლისში ამ პერიოდში არჩენებში მონაწილეობის უფლება შეიძლება მათ აქვთ ვინც გადასახადებს იხდის და ახაც ეს თემაც იყო დაკავშირებული ქალებთან, ანუ ქალი თუ კი გათხუბილი იყო, გადასახაც აღარ იხდი და ოჯახი იხდი და კაცი იხდი და გათხუბილ ქალებს უნდა ქონოდა თუ არა არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. მოკლედ ძალიან საინტერესო ბევრი დეტალი იყო. თავად ის არის რომ მილია არა მარტო ამას ამბობს, არამედ მას მოყავს თქვა სხვა ქვეყნების მაგალითი, მაგალითად ამერიკის, ნიუ-იორკის მაგალითი მოყავს, სადაც ქალმა გამომგონებლებმა რაღაც რაღაც იკეთები შექმნა მონდგომერი გვალად ქალს ასახელებს მაგალითად, რომელსაც თვალშთები ახალი ტიპის საკერავი მანქანა გამოიგონა და მოკლედ თელი თელი თელი სიკეთეები, რომელიც ქალებს შეუძლია და მოუტანონ კაცობრიობას და ამბობს რომ ჩვენმა ქალებმა მარტო განათლება კი არ უნდა მიიღონ, არამედ აქტიურად უნდა ჩაერთონ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში, ანუ მარტო განათლება არ არის იმ ყველაფრის საკმარისი, რომ გქონდეთ, არამედ პირიქით, ადამიანები უნდა მონაწილეობდნენ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და ეს მას ყველაფრის თანასწორად ესახება. და აქვე ვამბობ კიდევ ერთხელ, რომ ილია ყოველთვის ასე არ ფიქრობდა. იყო ილიას საწყისი ეტაპი, ეს თქვა როცა იწებდა საკუთარ საქმიანობას და მაშინ ილია ქალს სწორედ იმიტომ რომ ქალი იყო ეუბნება რაღაცებს ვერ გაიგებს როცა ვერ მიიღო ქალის კრიტიკა რაღაც აგეთზე მისთვის მიუღებელი იყო ესეთი პასუხი ქონდა მოგეთ საბოლოოდ რო შეჯამებისკენ წავიდეთ დღევანდელი დღის 1 საათიანი ჩვენი შეხვედრის ჩვენ შეგვიძლია ილიას პუბლიცისტიკაში კიდევ ძალიან ბევრი მაგალითი მოვიყვანოთ იმისა რომელიც მიანიშნებს ილიას ცალცახა მხარდაჭერაზე, ისეთ ფუნდამენტურ ღირებულებებზე, რომელიც ისეთ ფუნდამენტურ დემოკრატიულ ღირებულებებზე, როგორც არის კანონის უზენაესობა, როგორც არის, თქვათ, არჩევნების საკითხი, ჩვენ ვერ მოვასწარეთ ამაზე საუბარი, თვითმართველობის საკითხი, მათ შორის თვითმართველობა და ზოგადად მართველობა და კორუფცია, ამ საკითხებზეც აქვს საკუთარი საინტერესო წერილები დაწერილი ჭავჭავაძეს. არის მაგალითად სასამართლოსთან დაკავშირებული საკითხებით როგორი უნდა იყოს მის როლზე და ფუნქციაზე, თავად მართულობის ფორმებზე და მე თქვა მაგალითებზე მათ შორის უცხოურზე და გზაზე რომელსკენაც უნდა წავიდეს ჩვენი საზოგადოება. რა თქმა უნდა ჩვენ დღესაც ვისაუბრეთ ეს ძალიან ცოტა ალბათ სხვა დროს და სხვა ვითარებაში სხვა თემებზე მოგვეცემა საშუალება მათ შორის დემოკრატიულ რევოლუციებზე ირიასი ვისაუბროთ და ახლა თუ კი კითხები გექნებათ ალბათ რამდენიმე წუთი შეგვიძლია გამოვიყენოთ კითხებზე პასუხის გასაცემად და აქვე გეტყვით რომ თითქმის ყველა წერილი რომელზეც მე ვისაუბრე შეგიძლიათ შეგიძლიათ DI certificate-ი ვებგვერდზე შეგზანდებით, სადაც ახალგაზრდების დამსახურებით და დახმარებით ძალიან ბევრი ათეულობით თუ არა ასეულობით წერილი არის გაციფრულებული, შეგიძლიათ მიხვიდეთ და წაიკითხოთ. ახლა ის გამარჯობა და მადლობა პატრონ გიორგი საინტერესო ლექციისთვის. ერთ კითხვას დაგისვათ თუ შეიძლება. რამდენს ეს ვიცით? აინუ მაგალითად ერთია და ცალსახა რა თქმა უნდა რომ ილია ჭავჭავაძე მომხრე იყო რწმენის თავისუფლების და ეს ალბათ ხედავ არ არის. და ისიც ცალსახარო ილიას ლიბერალურმა დამოკიდებულებებმა განაპირობა სწორედ ის, რომ ნუ მანამდე დოდაშვილის მიერ დაწყებული გზა გადაიღო უკვე ილიამ და სწორედ ეს პოსტ და საინტერესოა ხო დოდაშვილმაც როგორ დაიწყო განმათავისუფლებელი მოძრაობა, რომ იგი ხას უსვამს, რომ მე არა მონარქისტვის, არამედ დემოკრატიული ინსტიტუტების დამკვიდრებისთვის იბრძვის. ეს ილიამ გადაიყო და ეს მგონია რომ სადაო საბედნიეროდ არ უნდა იყოს, მაგრამ აი იგივე მაგალითად წმენის თავისუფლებას რომ დაუბრუნდეთ, მასენდება იგივე მიხეილ ჯავახიშვილის წერილი, ხო, როდესაც უკვე სეკულარულ ნაციში საუბრობს, უკვე დაფინანსების ნაციში, აი გლეხის წერილებზე მასაუბარი. ერთი ამას კი ბატონო 1906 წელს ერთი არის მათი დამოკიდებულება ერთ შემთხვევაში მაგალითად დაფინანსების დამოუკიდებლობაზე და ჩაურევლობაზე, ასევე წმენის თავისუფლებაზე, მაგრამ მეორეა მაგალითად რა წელსაც მოვესწარი, თუ ასევე ჯავახშვილის წელი, როდესაც იგი წერს საქართველოს პატრიარქს, როდესაც სოციალ-დემოკრატებმა ძალიან ყიფე პოზიცია აირჩიეს ეკლესიის სამწუხაროდ ერთზოც ლაიციストური მოდელი, ხო რაც პრორელიგიურობასა და არელიგიურობას შორის მერყეობდა. აი ამიტომ თქვენთან ესეთი კითხვა მექნებოდა რომ ერთია მაგალითად ჩვენ ვთქვათ რომ რელიგია დარწმენის თავისუფალი აბსოლუტურად თავისუფალი უფლება, მაგრამ მეორეა, როდესაც მაგალითად ამას ბოროტად იყენებს უკვე მაგალითად მემარცხენებს და იმიტომ რომ თუ რას რა მოვლენსაც ჩვენ დღეს ვადენთ, ხო თვალყურს ყველანი თახვდებით რომ ილია არის აბსოლუტურად ყველა ლიბერალური იდეის საფუძველი საქართველოსში, მაგრამ ამის ბოროტად გამოყენება როგორ ხდება და ფაქტობრივად ეკლესიასთან მიმართებით არა უკვე ინსტიტუციაზე დაპირისპირება, არამედ რიგ შემთხვევაში წენაზე დაპირისპირებასაც ხედავთ ჩვენც. თქვენი ასეთ ამაზე რა პოზიცია ეკნებოდა ილიას ანგარიშს? ილიას პოზიცია ძნელია თან დღევანდელი გადასახედან ვისაუბროთ, თქო ჩემ უნდა ვთქვა რომ სეკულარიზმი ერთი საკითხია და სეკულარიზმის აქ მოდელები, ხო? ან თქვა კაცრი სეკულარიზმი, რაზეც თქვენ საუბრობდით ახლა. ან თულა ზოგადად რელიგიურ ანუ რას ნიშნავს მაგალითად ჩვენ გავიაზროთ ილიას იდეებიც და მაგალითად საკანონმდებლო ორგანოში ერთ კომიტეტში დავკიდოთ ილიას პორტრეტი და მეორეში ჯორდანიასი. აი როგორ შეიძლება ორივე ვაქციოთ ჩვენ იმ გზად რა გზად უნდა აუჩიოთ ანუ წყალგამყოფი სადგადის მაგალითად სოციალ-დემოკრატიული სოციალ-დემოკრატიის მიერ გატარებული დარჩეული გზას შორის და ილიას მიერ დასახულ გზას შორის აი ეს კითხვა მადლობა იმ შეკითხვისთვის აა ესე იგი ჩვენ პირველ რიგში უნდა ვისწავლოთ უნდა ვისწავლოთ რომ საკუთარი ისტორიის უარყოფა არ ჭირდება ხო? მე ვიტყვი რომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ქონდა ილიას ჩვენი საზოგადოების ისეთ საზოგადოებად ფორმირებისთვის როგორიც ვიყავით ან თუნდაც ორდანიას თავრობის დროს ვიყავით და ასევე ქონდა მნიშვნელოვანი როლი სოციალ სოციდეკებსაც ესე ვთქვათ აა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების განსაკუთრებით გამოცხადების შემდგომ პერიოდში. რა თქმა უნდა, მათ შორის არსებობდა ფუნდამენტური იდეური სხვაობა, ჩვენ ვიცით ის ნობილი, ასე ვთქვათ, მიმოწერაც ერთმანეთთან საჯარო მიმოწერები ჯორდანიასა და ილიას შორის, ბევრი ბრალდება, რომელსაც ილიას უყენებდნენ და დღევანდელი გადასახედიდან ათელია რო ეს ბრალდებები იყო ძალიან უსუსური და ხელოვნური. თუმცა თუმცა ჩვენ არ უნდა ამერიკელებს დავთ ესეთ კარგი რამ რომ საკუთარ ქვეყანას სამოქალაქო ომში მონაწილე ორივე მხარის გენერლების ბიუსტები უდგათ ხოლმე რა და ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ და გვესმოდეს რომ საზოგადოება წესე ვარ, გახლეჩილები ვარ ჩიგინთაც. განსხვავებული აზრები გვაქვს ვიღაცისთვის ილია არის და მისი იდეებია მოსაწონი ვიღაცისთვის ვთქვათ ნუე ჯორდანი ან რამიშვილი, ხო? ეს ბუნებრივი მდგომარეობა ადამიანები ესეთები ვართ და უფრო მეტიც ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ნუე ჯორდანია იარსებებდა რო არ ყოფილიყო ილია. აა იმიტომ რომ რეალურად მისმა განმანათლებლობამ, რასაც საფუძველი ილიამ ჩაუყარა, მშვენი გავლენა მოახდინა იმაზე, რომ რაღაც ახალი თაობა, ახალი დასი წამოვიდა, ხო, მოგვიანებით. ისევე როგორც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ როარ ყოფილიყო ნუა ჯორდანია, ან არ ყოფილიყო სოცდეკები, აა ალბათ შეიძლება არ ქონოდა ისეთი კონსტიტუცია, როგორიც ქონდა 1920 წელს, რომელსაც არ მოქმედია მართალია, მაგრამ ქონდა ამ კონსტიტუციას თავისი დადებითი მხარეები, ხო, თალსახად. იგივე როცა ლაპარაკობთ სეკულარიზმზე, სეკულარიზმის მემარჯვენე ჯავახიშვილიც უჭერდა მხარს და მემარცხენე სოციდეკიც. მოთ განსხვავება იყო თავად ეკლესიასთან დამოკიდებულებაში და რატომ არის ზოგადად რომ ეხლა ჩვენთან ცოტა სხვანაირად ჩანდა ეს ყველაფერი, თუ დაპყრობილი ქვეყანა ვიყავით და კიდე ქვეყნის შიგნით ავტოკეფალიის პრობლემა გქონდა, ხო, მაგრამ იმ ქვეყნებში სადაც ეს დაპყრობილი ქვეყნები არ იყვნენ ეკლესია იყო მთავარი წყარო ხელისუფლების მონარქიის ხო იმიტომ რომ ხალხი კი არ ირჩევდა მონარქს არამედ ღმერთის განვიდა ძალაუფლება და ბუნებრივი დაპირისპირება არსებობდა მემარცხენე მოძრაობებს და ესე ვთქვათ მემარ მონარქებს რომლებიც ძირითადად ესე ვთქვათ მაინც საკუთარ ძალაუფლებას აფუძნებდნენ რელიგიაზე ეს განსხვავებები არსებობდა ბუნებრივი აი ფაქტორები უნდა დავინახოთ ჩვენ თუმცა ერთ რამაზე შეგვიძლია შევთანხმდეთ, რომ სეკულარიზმი არის სხვადასხვა მოდელებით, ან ლიბერალური სეკულარიზმი, ასე ვთქვათ, ან სახელმწიფო არერევა ეკლესიების საქმიანობაში და არც თავად რევ საკუთარ საქმიანობაში იმაზე მეტად ვიდრე ნებისმიერ სხვა ორგანიზაციას, არის ნებისმიერი ნორმალური დემოკრატიული მართლობისთვის მისაღები და დამახასიათებელი. მე არ ვარ მომხრე მკაცრი სეკულარიზმის, მით უმეტეს ბძოლის, რომელიმე რელიგიის წინააღმდეგ, ეს არ არის ვფიქრობ ის რაც თუნდაც ილიასე უხედვა შეესაბამება თუმცა ამავდროულად კარგად მესმის ესე ვთქვა ცეკულარიზმის საჭიროება ოღონდ არა იმ სახით რომ რომელიმე რელიგიას ვეფიქრობთ ამიტომ ილია როგორ ხედავთ მე მგონი ესე ხედავდა დაახლოებით რომ ადამიანებს უნდა კონდეთ სინდისის თავისუფლება ხელისუფლების საქმე არ არის რელიგია და არც მის წინააღმდეგ ბრძოლა არის ხელისუფლების საქმე მოგესალმებით ბატონო გიორგი თუ შეიძლება ანუ უმეს მადლობას გიხდით ასეთი კარგი ლექციისათვის და უგმეს მადლობას გიხდით ყველაფერსაც მართლაც და ერთი კითხვა მაქვს მე ანუ თქვენ როდესაც ახსენეთ ილიამ როგორ გასწავლდა მე ჩემი მასწავლებელი მე მაღალმთიანი აჭარიდან გახლავართ ანუ როდესაც ილია იხსენებოდა ის გეუბნებოდა ის არის საქართველოს უგვირგვინო მეფე და ყოველთვის გვასწავლდა რომ ის მოკლეს ქართველებმა ან და დღესდღეობით ვაგძლევთ ილიას ყოველდღიურ მოკვლას ხო ამ შემთხვევაში, როდესაც მის გზას ვწდებით და ილია რო ყოფილიყო, ანუ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შეიძლება მომხვედრიყავით თუ არა? მაინტერესებს თუ მოხდებოდა ოკუპაცია ან ჩვენი ტერიტორიების დაკარგვა და დღეს მიმდინარე რელიგიური შუღლი, რაც ყოველთვის ცხადყოფს, რომ ჩვენ ქვეყანაში არის და ჯერჯერობით მოუგვარებელია. მაღალი ფენისგან და ჩაგვრა დაბალი ფენის გარჩევა მე და თქვენით მიმართვით. ეს იქნებოდა თუ არა და იქნებოდა თუ ერთ-ერთი მოწინავე ევროპული ქვეყანა, რომელიც განათლების დონითაც, პოლიტიკურათაც და ეკონომიკურათაც ყველაზე ძლიერი ქვეყანა ვიქნებოდით. ძალიან ძნელია ილია ახლა ამ კითხვაზე კი პასუხოთ, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი არაუდები იქნება, მე შემიძლია ერთი რამე გითხრათ, რომ ის ღირებულებები, რომელიც თანამედროვეობისთვის შესაძერია და მათ შორის, რომელიც შორეული წარსულიდან ჩვენმა წინაპრებმა ბიანდერზე და შეტყობინებით გამოგვიგზავნეს, შეტყობინებად გამოგვიგზავნეს, თუკი ჩვენ მათ უერთგულებთ, ეს არის თავისუფლება, თანასწორობა, ეს არის აა თქვა თუნდაც სეკულარიზმი რაზეც საუბრობდით, ეს არის დემოკრატიის ადმირტგულება, თუ ამ პრინციპებს შევძლებთ, ჩვენ შევძლებთ თითოეული ჩვენგანი არსებობას, ეს იქნება, რომ ილია ჩვენშიც არის და სხვაები ჩვენშიც არიან და ვიცხოვრებთ უკეთეს ქვეყანაში. ამიტომ საუბარი იმაზე, რომ ილია რო 1700 წელს არ მოეკლოთ რა მოხდებოდა 1910 წელს, არ ვიცით, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ილია მთავარი რამ შეძლო, მისი ძალისხმევით 1861 წელს, როცა იწખებდა საკუთარ საქმიანობას, საზოგადოების 1%-ზე ნაკლებმა იწოდა წერა-კითხვა. და როცა ილია გარდაიცვალა, საზოგადოების 25%-მდე უკვე იწოდა წერაკითხვა. ეს მნიშვნელოვანი შედეგია. შეიძლება ვიღაცემა თქვას, რომ ეს მარტო ილიას დამსახურება არ არის და ცხადია მარტო ილიას დამსახურება არ არის, მაგრამ მისი უდიდესი წვლილია ეს უკვე ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა მთელი ამ მოძრაობის. ამიტომ მარტივად რომ ვთქვათ, აა ხო მე ბეფეები არ გვინდა <laughs> ილიას ბეკობაზე რაც შეეხება, მაგრამ ვეცადოთ რომ ჩვენ ყველამ ჩვენი წვლილი საქმე გავაკეთოთ. ადამიანამდე ნამდვილად შეძლო, ჩვენ მეტი შეგვიძლია. კიდევ ანუ ერთი კითხვაც მაქვს, ანუ რამდენად გვაქვს ქართულებს ანუ სიცხში გამჟდარი და გაგებული ილიას გზავლის წერილები. მე მგონი საქართველოს და ქართულ მოქალაქეებს ნახევარზე მეტს არ აქვთ შესაბამისი განმარტება ამ გზავლის წერილების და მასში ვერ ხედავენ იმას, რაც ილიამ გადმოგცა და გვიანდერძა ოქროს სახით მესმის ილია რასაც ამბობთ მე მე მე პირადად თუ მკითხავთ კიდე გაცლებით უფრო მნიშვნელოვანი ტექსტებია ვიდრე მგზავრის წერილებია ეს პრობლემაა რასაც ხედავთ მაგრამ შეიძლება დაინახოთ შესაძლებლობათაც თუ კი ფიქრობთ რომ თქვენ სოციუმში თქვენ სირგული ბერმა ადამიანმა ამის შესახებ არის ძალიან არ გაუგია თქვენ შეგიძლიათ ამაში ძალიან დიდი როლი ითამაშოთ რომ ამ ადამიანებმა ეს გაიგონ არ არის აუცილებელი ტექსტი წაუკითხოთ, არამედ ისაკითხები დააყენოთ განსახილველად და იმავე ლოგიკით, როგორც ილია გვთავაზობ სხვადასხვა საკითხებზე და მსჯელობა, თუნდაც ოჯახებში, თუნდაც სუფრასთან, რომელიც ესე ვთქვათ, თუნდაც ღვინოსთან დაკავშირებით ილიას მსჯელობა, როგორი უნდა იყოს გვინო და რა შაქა დააყრილი წალი როგორ ფირად ახლა ხვდება ხოლმე ჯერ კიდე საქართველოსში ბევრ ამეზე პასუხს გაგვაცემინებს ესე რომ ეს თქვენთვის შესაძლებლობა შეიძლება იყოს მე პასუხი ეს მექნება რომ თუ თქვენ ესე თulit ეს არის კარგი შესაძლებლობა თქვენთვის თქვენეს აღმოფხვრა დღეს ვადგავართ თუ არა ილიას გზას ეს ინდივიდუალურია ვერ გეტყვით ახლა მე მაგალითად ვცდილობ რომ აა გარკვეულწილად სულად ვერ შევძლებ ცხადია, ამეყოფა ალბათ ენერგიამ, რომ იგივე რაღაც მიმართულებით რაღაცები ვაკეთო, ხო? თუნდაც აი ჩვენი შეხვედრა დღევანდელი და საუბარი ერთმანეთთან ინფორმაციის გაცვლა, ამის გამოხატულება. თქვენ შეგიძლიათ, ყველა შეგიძლიათ, თუ ბევრი გავაკეთებთ, უკეთესად გამოგვივა. უღმესი მადლობა ბატონო გიორგი და წარმატებებს გესურვებთ. თქვენც ასევე. ყველაფერში როგორც კარიერაში, ისე ცხოვრებაში. მადლობა, კარგად ძანდებოდეთ. კიდე ხო არ არის შეკითხვა? ანუ ერთ კითხვას დავსვა, მოგესალმებით, თავს დიდად არ შეგაწყენთ, გაგაქტურთავთ, მოკლედ გეტყვით. ანუ ესეთი მოსაზრება გამიგია, რომ ილია ჭოჭოაძე იყო უფრო თეორეტიკოსი ვიდრე პრაქტიკოსიო. თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე, იმიტომ რომ ანუ რეალურად ეს ეს ესეთი სალექსიო კურსები და ის რომ ჩვენ წინასაც იყო ეხა წინა კითხვაც ამ თემატიკაზე იყო. კარგად გვაქვს გააზრებული მისი წერილები, მისი ეს მგზავრის წერილები, მოთხრობები და ყველაფერი, ნიშნავს რომ ანუ პრაქტიკულად ჩვენ მიუძდევათ ილიას გზას და ვიაზრებთ ამასა. თქვენ რას ფიქრობთ ამ თეორიასთან დაკავშირებით? ანუ რამდენად იყო ან რასთან დაკავშირებით ეს არის კითხვა, იმიტომ რომ ილია ძალიან ბევრი რამდენად ილია იყო პრაქტიკოსი მოსამართლე მაგალითად შემიძლია გითხრათ იყო პრაქტიკოსი მწერალი პრაქტიკოსი მეღვინე იყო თუ არა თავს ვერ დავდებ თუმცა წერილები ქართულ გვინოზეც აქვს ძალიან ბევრი დაწერილი აა პრაქტიკოსი მოთამაშე იყო თეორეტიკოსი იყო ეს ხო <laughs> ანუ ხო იყო უფრო თეორეტიკოსი ვიდრე პრაქტიკოსი ხო აი გაჩნია რაში გულისხო პრაქტიკოსობას აა ანუ სხვადასხვა სფეროებში უცდიაბედი ვთქვათ, ყოფილი სხვადასხვა ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, მათ შორის ბანკისაც, ვიცით რომ ხელმძღვანელი გაგებით სამეთვალყურეო საბჭოს ხელმძღვანელი იყო ესე ვთქვათ. ოღონ გააჩნია ბერსფეროში უფრია. სხვა შორის არ იყო ილია ესეთი არც მაინდამცველი კაცი იყო, როგორც წარმოდგენა და დალევა მაინდამაინც არ უყარდა წელიწადში ერთი ორჯერ თუ მოიხენდა ხოლმე. აა იყო ვთქვათ, როგორც ბევრისგან გაგვიგია გარკულ სიდუხჭირეში ცხოვრობდა, არც თუ ისე დალხენილი იყო, როგორც ბევრს წარმოუდგენია. თუმცა აა რა ვიცი, მიუხედავად ამ ყველაფერსა ძალიან ბევრი რამის ახერხებდა. ესე რომ ილია არ უნდა დავინახოთ შე როგორც უცხომელი და ღმერთი, ეს არისო მისი იდეაც არისო ესე. თორე ხა ილიას აქვს წერილები, მე შემიძლია ზოგიერთი წერილი ვახსენო კიდეც, რომელიც როცა იქნებ უბრალოდ გაგეცინებათ თემოდელი გადასახედან, მაგრამ მაშინ ესე დაინახა რაღაცები და ჩათვალა რომ ესე იყო. ამიტომ ჩვენ აა ღმერთი არ უნდა დავინახოთ ილიაში ცხადი ეს მასაც არ მოეწონებოდა ხო ის არ არის ღმერთის ადამიანია უბრალოდ ჩვეულებრივი უბრალოდ მაშინდელი დროისთვის არსებული პროგრესული იდეები რამდენად იყო მისთვისაც მისაღები ეს არის რეალურად საზომი და რა და განა ილიას მერე იგივე სხვას არ უთქვამს ესე არ არის ან მანამდე არ უთქვამს არა უბრალოდ ამ ადამიანის მასშტაბი იყო გაცილებით დიდი და რაც ყველაზე მთავარია ესე ვთქვათ პროგრესულობის ნიმუში იყო ამავდროულად მის ეპოქის კი ბატონო, მადლობა ძალიან დიდი. მადლობა თქვენ. მე მგონი თუ აღარ არის კითხვები. ერთი კითხვა თუ შეიძლება თქო გიორგი და მეც აღარ შეგაწყენთ. მის მესხოს რომ გაიგზავნოთ, მაგრამ უბრალოდ ძალიან მოკლედ მაინტერესებს. მანამდე კი მართლა ძალიან დიდი მადლობა შეუერთდები ჩვენ მაგობრების რა თქმა შეფასებას ლექციასთან დაკავშირებით. ანუ მე მაინტერესებს ეს რა, ანუ ნოე ჯორდანიამ ილიას სიკვილიაში შეფასა რომ სადაც ხის ჭრიანი იქნა ფოტი, ნაფოტი ჩამოცვიმდებაო. აი ამ სიტყვების თქვენეული შეფასება მაინტერესებს მე პირადად. აა რავი ცხადია ეხლა რომ იცით რა არის რომ ცხადია რომ ექსპოები ცუდია ეხლა რა რა თუნდა ლაპარაკი ჯერ ერთი ნებისმიერი ადამიანი როცა კვება და მithumedes კლავენ რაღაც გავსი შეფასების მოსმენა არ იქნება აა სასიამოვნო არავისგან და არავისე ხო აა თუმცა ამ თუმცა თუმცა თუმცა არა აქ ამის მიღმა არსებობს გარკვეული სიკეთეები რაც ნუე ჯორდანია სახელთანაც არის მეტაკლებად დაკავშირებული ანუ იმის გამო რომ ნუ ჯორდანია მე თქვა თავის დროზე მას ვერ წავშვით ისტორიიდან ხო ჩემთვის შეიძლება ილია უფრო საყვარელი ადამიანია წარსულიდან ვიდრე ნუ ჯორდანია მაგრამ ჩვენ რაღაცები ვიცით მე რომ ნუ ჯორდანიასაც მო ტრაგიკული ბედი აღმოაჩნდა ხო საბოლოო ჯამში ამიტომ მე არ მიყვარს ზოგადად სამყარო არ არის კეთილად და ბოროტად მარტო მოწყობილი და კარგადაც სულდათ და მეც არ ვარ ეს ვთქვათ არც კეთილი ვარ, ცალკე აღებული და არც ბოროტი. ყველა ადამიანი ეგეთები ვარ. ჩვენში არის კეთილის და ბოროტის, კარგის და ცუდის და ამიტომ მე ამას გირჩევდით რომ ცალფერში, შავში და თეთრში ნუ დავინახავთ ყოველთვის. მეც რომ ალბათ თქვენი ხნის ვიყავი, ესე უყურებდი, გავრაზებული ვიყავი შეიძლება ნუ ეს ჯორდანიაზე ძალიან, მაგრამ დღევანდელი გადასახედიდან არ ვიცი ხო რაღაცები ცოტა სხვანაირად იქნებოდა ალბათ დაнахული ხო ილიას მკვლელები რო არ დაესაჯა ციკვილით ილიას მეუღლე ოლღა იცით რომ ამაზე პირიქით იბძოდა ესე რომ ცოტა სხვანაირად შეგვიძლია დავინო ხადია ის განცხადება თავად რასაც ამბობთ მე ვფიქრობ არის ამორალური არენტი მადლობა პასუხისთვის და ასევე ლექციისთვის კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენ კონი შეგვიძლია უკვე რომ დავასრულოთ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გიორგის მართლა საოცრად საინტერესო ლექციისთვის. ფრენს მენელებსაც. და შევხვდებით შემდეგ ლექციაზე, ჩვენი ციკლის გაგრძელებაზე, ასე ვთქვათ. მადლობა კიდევ ერთხელ. დაგემშვიდობებით მეც. კარგად სამღეროდ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მადლობა.